तर्फ र त्यसलाई के अरे ऊ गरेर राख्नुहोस् होइन अहिले वाइफाई पनि कनेक्ट होला है सो हामी के विषयमा कुरा गर्दै थियौँ भने सरलाई म मेरो चाहिँ के रिक्वेस्ट छ e माथि पनि इएसबिआईको e कन्सेप्ट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट र संसारको म्याक्सिमम तपाईँको नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टले प्रयोग गर्ने फर्मुला यही नै हो सर है आज पनि म यो फर्मुला यही अगाडि वालमै छ मेरो म कहाँ छु भन्ने कुरा चाहिँ यो जुन छ नि यो फर्मुला जुन मैले लेखेर राखेको छु हिजो पाँच वर्षदेखि यसलाई कन्टिन्युसली फलो गर्दैछु जसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामी मान्छे हो मान्छे लाइफमा चार किसिमको प्रोफेसनल लाइफ जिउने हो कि त मान्छे इम्प्लोइ बन्ने हो कि त मान्छे सेल्फ इम्प्लोइ बन्ने हो कि त मान्छे बिजनेस ओनर बन्ने हो कि त मान्छे इन्भेस्टर बन्ने हो र तपाईँको इम्प्लोइ भनेको त्यो वर्गको व्यक्ति जसले चाहिँ आफ्नो टाइम इनर्जी एक्सपर्टिजलाई लिएर चाहिँ अरूको काम गर्छ अथवा कुनै अर्गनाइजेसनमा जोडिन्छ भने त्यो चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइ वर्गको व्यक्ति पर्छन् for example doctor engineer lawyer जस्तो हामी तपाईँको चाहिँ दस वर्ष पन्ध्र बिस वर्ष तपाईँको चाहिँ पढ्छौँ होइन कलेजबाट ग्रेजुएट भएर आउट भएर चाहिँ तपाईँको कहाँ जान्छ त एउटा डक्टर मानौ डक्टर कुनै हस्पिटलमा जान्छ होइन हस्पिटलमा जान्छ उसले नाइन टु फाइभ जब चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ ऊ के भयो त त्यो अर्गनाइजेसनको हस्पिटलको चाहिँ एउटा इम्प्लोइ बन्यो होइन सेल्फ इम्प्लोय भनेको चाहिँ अलिकति यो हो कि जसले आफ्नो टाइम इनर्जी आफ्नो एक्सपर्टिज बुद्धि त्यो जुन पसिना आफ्नो लागि प्रयोग गर्छ त्यसलाई चाहिँ सेल्फ इम्प्लोय भनिन्छ फर इक्जाम्पल एउटा डक्टर मान्छेले कति नाइन टु फाइभ गर्ने लेट सपोज म कुनै एउटा फार्मेसी खोल्छु क्लिनिक खोल्छु भनेर चाहिँ उसले चाहिँ एक्स्ट्रा तपाईँको बिहान बेलुकीको समयमा चाहिँ एउटा क्लिनिक चलायो भने सञ्चालन गर्यो भने के भयो त ऊ एउटा सेल्फ इम्प्लोय भयो होइन सो यो इम्प्लोइ सेल्फ इम्प्लोइ क्याटेगोरीमा थुप्रै व्यक्तिहरू पढ्नुहुन्छ जस्तो सानो सानो किराना पसलहरू होला तपाईँको सानो रेस्टुरेन्टहरू होला स्मल स्टार्टअप अथवा सोलो प्रिन्यर्सहरू अन्टरप्रिन्यर्सहरू पनि सुरुको जर्नी भनेको चाहिँ तपाईँको सेल्फ इम्प्लोइबाट नै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ यो दुईवटा क्याटेगोरीको चाहिँ यो दुईवटा क्याटेगोरीको प्रोफेसनको मान्छेले चाहिँ जस्ट एक्टिभ इन्कम गेन गर्छ होइन जबसम्म आफू प्रेजेन्ट भयो हस्पिटलमा प्रेजेन्ट भयो डक्टरले स्यालेरी पाउँछ मन्थली बेसिसमा जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्लिनिक खोल्यो अथवा चाहिँ जब चाहिँ पसलमा चाहिँ व्यापार गर्यो के के भयो त धन्दा चल्यो अथवा उसलाई चाहिँ पैसा आयो इन्कम भयो होइन भोलि तपाईँको चाहिँ त्यो क्लिनिक सपको चाहिँ साउले बन्द गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ कुनै आफ्नो सोसाइटीको लागि चाहिँ टाइम छुट्याउनु पर्यो अथवा चाहिँ कहीँ जानु पर्यो भने उसले के गर्नु पर्यो त बन्द गर्नु पर्यो बन्द गर्नु भनेको के हो त उसको आम्दानी रोकिनु हो है अथवा चाहिँ कुनै कारणवश ऊ बिरामी भयो भने के भयो त ऊ उसले आफ्नो बिजनेस स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ उसले चाहिँ इन्कम त्यति बेला चाहिँ पाउँदैन होइन सो एक्टिभ इन्कम क्याटेगोरीको मान्छेले चाहिँ यो यो इ र एस क्याटेगोरीको मान्छेले चाहिँ एक्टिभ इन्कम गेन गर्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ र यो एउटा फ्याक्ट कुरा पनि हो सर फ्याक्ट कुरा पनि हो रियालिटी पनि यो हो यो चाहिँ हो नेक्स्ट भनेको चाहिँ बिजनेस ओनर बिजनेस ओनर भनेको चाहिँ ट्याक्कै अपोजिट अफ इम्प्लोइ होइन जसले चाहिँ अरूको टाइम अरूको इनर्जी अरूको नलेज अरूको एक्सपर्टिजलाई लिएर के गर्छ त बिजनेस गर्छ होइन ज्याकमाको स्टोरी त हजुरलाई थाहा छ होला नि है तपाईँको English teacher how he became billionaire है सो बिजनेस ओनर भनेको चाहिँ अरूको टाइम अरूको इनर्जी अरूको एक्सपर्टिजलाई लिएर चाहिँ बिजनेस गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ बिजनेस ओनर भनिन्छ फर इक्जाम्पल तपाईँको चाहिँ भनौँ न यो सानो क्लिनिक चलाइराखेको डक्टरले अलि यसलाई चाहिँ बृहत गर्नु पर्यो तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ CEO CFO manager accountant hire गरेर चाहिँ नेक्स्ट लेभलको चाहिँ काम गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ बिजनेस गर्यो भने के भयो त उस ऊ चाहिँ एउटा बिजनेस ओनर भन्यो है फर अहिले लेट सपोज लिउँ तपाईँको विनोद चौधरी अथवा चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि छन् नि त होइन तपाईँको जस्तो फेसबुकको मालिक ओनर तपाईँको ओनर जुकरबर्ग होइन उनीहरू के भयो त बिजनेस ओनर भयो यो क्याटेगोरीकोले चाहिँ बिजनेस ओनरले कस्तो इन्कम गेन गर्छ त प्यासिभ इन्कम गेन गर्छ ऊ कुनै देश घुम्नु पर्यो पर्यो भने पनि घुम्नु घुम घुम्दा पनि चाहिँ के भयो त उसको चाहिँ इन्कम आइरहेको छ अथवा चाहिँ उसको लागि काम गर्ने बिहाइन्ड हिम अर हर एकदमै धेरै मान्छेहरू हुन्छन् होइन फेसबुकको लागि नेपालबाटै कति मान्छेहरूले काम गरिरहेछन् हेर्नुहोस् त होइन र तपाईँको विनोद चौधरी तपाईँको संसार घुमिरहेछ होइन उसको तपाईँको एक दिनमा कति लाखौँको बिजनेस हुन्छ होइन सो त्यो आफै एक्टिभ भएर सक्रिय भएर उहाँले काम गर्नु परेको छैन नि त होइन प्यासिभ इन्कम आइरहेछ नि त आफ्नो टिमले काम गरिरहेछ पासिभ इन्कम आइरहेको छ र इन्भेस्टर भनेको चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जसले चाहिँ आफूसँग भएको पैसालाई चाहिँ पैसा कमाउनको लागि चाहिँ पठाउँछ है एउटा भनाइ छ investor does not work for money the money work for investor है इन्भेस्टर पैसाको लागि काम गर्दैन पैसाले चाहिँ इन्भेस्टरको लागि काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी इन्भेस्टर भन्छौँ फर इक्जाम्पल रियल इस्टेट हुनसक्छ स्टक हुनसक्छ कमोडिटिजहरू हुनसक्छ अहिले त तपाईँको मेटाभर्स एनएफटीको क्रिप्टोको कुराहरू ब्लकचेन टेक्नोलोजीको कुराहरू छ होइन सो यो सेक्टरमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ जहाँबाट चाहिँ पैसा चाहिँ आफ्नो पैसालाई चाहिँ तिन गुणा पाँच गुणा दस गुणा चाहिँ बढाउन वृद्धि गर्न सकिन्छ so they are call investor so तपाईँ पनि स्टकमा हुनुहुन्छ होला नि सर म छैन सर ओहो <laughs> छिर्नु पऱ्यो सर एकदम एकदम एकदमै जरुर कुरा हो स्टक भन्ने अब यो त ट्रेनिङमै हाम्रो हुन्छ होइन तपाईँ हामीसँग भनौँ न एकजना मान्छेसँग दुई हजार छ त्यो दुई हजारले सुन पनि किन्न मिल्दैन झग्गा पनि जोड्न मिल्दैन कार पनि किन्न मिल्दैन अब त्यसलाई कहाँ चाहिँ लगाउने भन्दाखेरि स्टक स्टक हुनसक्छ यस्तै अप्सनहरू हुनसक्छ जसले चाहिँ दुई हजारलाई तपाईँको सर्टेन टाइममा बिस हजार बनाउँछ होइन त्यस्तो अप्सनहरू खोज्नुपर्छ हामीले चाहिँ आफ्नो पैसालाई मेरो मेन्टरले सिकाउनुहुन्छ ग्रान्ड कार्डनले तिनवटा कुरा उहाँले सिकाउनुहुन्छ क्या भन्नुहुन्छ एकदम मलाई त्यो फलो पनि गर्छु मैले संसारको नब्बे प्रतिशत मान्छेलाई हाउ टु मेक मनी थाहा छ पैसा कसरी कमाउँछ आइ आउँछ भन्ने कुरा थाहा छ संसारको सात या आठ पर्सेन्ट मान्छेलाई कसरी चाहिँ पैसालाई चाहिँ सेभ अथवा चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ सात आठ पर्सेन्टलाई र संसारको ओन्ली टु थ्री पर्सेन्ट मान्छेलाई मात्र थाहा छ कि हाउ टु मल्टिप्लाई मनी यो एकदम तिनवटा रुल म यो एकदमै पैसाको रुल नै हो यो सर है how to make money almost everybody know how to keep or save money few people know है तपाईँको एकदम थोरै सेभेन एट पर्सेन्टलाई थाहा छ र हाउ टु मल्टिप्लाई मनी भन्ने कुरा एकदमै थोरै थोरै थोरै व्यक्तिलाई थाहा छ just like Elon Musk just like Jeff Bezos Gates होइन बफेट होइन सो यो पैसाको सिद्धान्त हो सर है सो त्यो कारणले गर्दा आफूसँग आफूले पैसा कमाएर मात्र पनि भएन त्यसलाई कसरी सही ठाउँमा राख्ने र त्यसलाई कसरी double triple ten times increase गर्ने भन्ने कुरा जान्न चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ सर यो नै फाइनेन्सियल एजुकेसन हो सर सो त्यो कारणले गर्दा यो क्याटेगोरीको मान्छेले प्यासिभ इन्कम गेन गर्छ सर होइन तपाईँको बिजनेस ओनर र इन्भेस्टर क्याटेगोरीकोले चाहिँ प्यासिभ इन्कम गेन गर्छ जब आफू सक्रिय नहुँदा पनि चाहिँ पैसा आइरहेछ आफ्नो लागि र तपाईँको संसारको एउटा फ्याक्ट त्यहाँ लेख्यो पनि छ गुगल आउट पनि गर्न सकिन्छ सर संसारको पन्चानब्बे प्रतिशत मान्छेले आफ्नो जिन्दगी यहीँ समाप्त गर्छौँ भन्नुहुन्छ क्या ई e र एस क्याटेगोरीमै कि त मान्छे इम्प्लोइ कि त सेल्फ इम्प्लोइ बनेर जिन्दगी सकिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ क्या ओन्ली पाँच पर्सेन्ट मान्छेहरू संसारको बी र आई चाहिँ आफ्नो लाइफ स्टाइल जिउँछन् अब हेर्नुहोस् है नेक्स्ट कुरा संसारको पाँच पर्सेन्ट मात्र कति यो ट्रिलियन ट्रिलियन पछाडि कति गजलियन समथिङ ज कति अमाउन्ट छ नि त होइन वर्ल्डमा ट्रिलियन मोर ट्रिलियन तपाईँको एउटा अमाउन्ट छ नि त्यो अमाउन्टको चाहिँ पाँच प्रतिशत पैसा मात्र चाहिँ इ e र एस क्याटेगोरीको मान्छेले पाउँछ भनेर भन्नुहुन्छ क्या है सो पन्चानब्बे प्रतिशत मान्छेहरू पाँच पर्सेन्ट पैसाको लागि के के गरिरहेछन् फाइट गरिरहेछन् अहिले इक्जाम्पल लिउँ न नेपालमा म्यादी प्रहरी <laughs> होइन सिम्पल इक्जाम्पल होइन थोरै पैसा छ र पनि कति मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ फाइट गरिरहेछन् है र संसारको पाँच प्रतिशत मान्छेले वर्ल्डको नाइन्टी फाइभ इकोनोमीलाई चाहिँ हातमा के गरिरहेछन् लिइराखेका छन् सो यो फ्याक्ट कुरा हो सर यो फ्याक्ट कुरा हो सो मलाई लाइफमा अगाडि बढिराख्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मेरो लाइफमा पनि रह्यो र म हरेक व्यक्तिलाई जो अगाडि आफ्नो लाइफलाई इम्प्रुभ गर्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ तिनवटा क्वेसन जहिले पनि रहन्छ सबभन्दा फर्स्टमा भनेको चाहिँ वेयर आर यु नाउ अथवा चाहिँ वेयर आई एम नाउ मान्छेले हामी आफैले रिकगनाइज गर्नुपर्ने फर्स्ट कुरा भनेको चाहिँ म कहाँ छु अथवा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ लाइक सपोज मेरो यहाँबाट जर्नी स्टार्ट भयो यो हुँदै म यहाँ ट्राई गर्दैछु सर होइन तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ होला सर एकछिन रिकल गरौँ न म यहाँ यीमा छु ओके सो सेकेन्ड कुरा भनेको चाहिँ यस होइन हो अब त्यो नबुझेर हो नि त मैले पनि बुझिनँ सायद मैले यो कुरा नबुझेँ भए अझै पनि यीमै हुन्थ्यो होला म <laughs> होइन त्यसैमा गरेर हुन्थ्यो होला होइन तर मैले यो फर्मुला बुझेँ नि त मान्छे त हामी त कहाँ पुग्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त बुझेँ नि त माई टार्गेट इज हियर होइन अब यहाँ हो मेरो टार्गेट भनेको अब यहाँ हुँदै मैले यहाँ चाहिँ वर्कआउट गर्दैछु होइन दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ where do you want to go or want to be तपाईँ कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ अथवा चाहिँ कहाँ हुन चाहनुहुन्छ है दोस्रो क्वेसन म कहाँ छु तपाईँले आफ्नो ले हामीले आफ्नो लेभल थाहा पायौँ मैले आफ्नो लेभल थाहा पाएँ तपाईँले आफ्नो लेभल थाहा पायो दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कहाँ पुग्न चाहने होइन जसलाई भिजन पनि भनेर भनिन्छ होइन एउटा गोल ड्रिम भिजन भन्छ नि होइन जस्तो भिजन भनेको के हो त एक्ज्याक्ट हामी एकुरेट आफ्नो लाइफको डेस्टिनीमा पुग्नका लागि तयार गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त रोड म्याप हो भिजन होइन सो धेरै मान्छेसँग त तपाईँको भिजन नै हुँदैन होइन अलमोस्ट धेरै मान्छेसँग भिजन नै हुँदैन र उनीहरू त्यो गोल पोस्ट नभएको ग्राउन्डमा पुरै फुटबल चाहिँ गोल हान्नको लागि खेलिरहे जस्तो हुन्छ राइट सो म्याक्सिमम् मान्छे जस्तो गोल पोस्ट नै दुई ठाउँमा बल खेलिराख्दाखेरि दुई ठाउँमा गोल पोस्ट छैन भने कहाँ गोल हान्ने हामी मान्छेसँग लाइफमा चाहिँ एउटा भिजन छैन भने एउटा गोल छैन भने हामीले कहाँ चाहिँ गोल हान्ने सो भन्नुको अर्थ हामीले भिजन सेट गर्न आवश्यक छ मैले मेरो भिजन सेट गरेको छु स्पष्ट टु थाउजन्ड ट्वेन्टी फाइभ र टु थाउजन्ड थर्टीको मेरो भिजन स्पष्ट छ सर है सो म रिक्वेस्ट गर्छु कि अपकमिङ एन्टरप्रेन्यर्स तपाईँहरू तपाईँ हुनुहुन्छ अथवा एबिसिडी जो व्यक्ति हुनुहुन्छ एउटा भिजन क्लियर बनाउन जरुरी छ होइन गोल एउटा स्पष्ट सेटअप गर्न जरुरी छ भिजन सो सेकेन्डमा भनेको कहाँ पुग्न चाहने होइन एउटा ठुलो कम्पनी इस्टाब्लिस गर्ने एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ एम्पायर खडा गर्ने होइन के चाहिँ बन्ने होइन अथवा इन्भेस्टर हुने होइन एउटा टप तपाईँको चाहिँ एक करोड ब्याङ्क ब्यालेन्स राखेर दुई करोड चाहिँ तपाईँको इन्भेस्ट गरेर पैसा चाहिँ इन्भेस्ट गरेर चाहिँ पैसा कमाउने त्यो बन्ने कि so that is the vision अथवा चाहिँ तपाईँले ट्राभल गर्ने एउटा चाहिँ रेस्पेक्टेड लाइफ जिउने what is the vision vision हुनसक्छ र त्यो भिजनलाई एचिभ गर्नको लागि मिसन भनेर भनिन्छ मिसनको लागि थर्ड क्वेसन भनेको चाहिँ हाउ डु यु गो भन्ने हुन्छ सर है अब तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ पनि थाहा पाउनुभयो कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि तपाईँले बनाउनुहुन्छ बसेर रोड म्याप गर्नुहुन्छ होइन लेख्नुहुन्छ तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ हाउ डु यु गो होइन अघि सरले भन्नुभयो नि म कहाँबाट छिर्ने नै थाहा भएन भन्नुभयो नि त होइन सो तपाईँ के रहेछ त हाउ डु यु गो भन्ने question how do you go कसरी जाने भन्ने क्वेसन चाहिँ जरुर गर्न आवश्यक छ है कसरी एउटा सक्सेसफुल लेभलमा त्यो भिजनलाई सेटअप गरिसके पछाडि एउटा सक्सेसफुल लेभलमा जानको लागि चाहिँ थर्ड कुरा भनेको चाहिँ हाउ डु वी गो हामी कसरी जाने त्यसको लागि मैले एकदमै इजी एउटा प्रुभन सिस्टम मैले पाएको छु त्यो चाहिँ के रहेछ भने नि सर मेन्टर क्याच गर्नु गुरु समात्नु क्याच गर्नु त्यस्तो व्यक्तिलाई क्याच गर्नु गुरु मान्नु जो अलरेडी त्यो फिल्डमा सक्सेस हुनुहुन्छ छ होइन र तपाईँको मेरो तपाईँको टोनी रोबिन्स एकजना जो कन्डक्टर टु तपाईँको चाहिँ अहिले नम्बर वान मोटिभेसनल स्पिकर हुनुहुन्छ उहाँले पनि भन्नुहुन्छ कि यदि तपाईँ बिलिनियर मिलिनियर हुनु छ भने बिलिनियरलाई कपी गर भन्नुहुन्छ क्या होइन तिमी बिलिनियर त नहोलाउ अवश्य पनि तपाईँ मिलिनियर त बन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ क्या हामी खर्बपति बन्न चाहन् चाहन्छौँ भने ए मानौ हामी करोडपति बन्न चाहन्छौँ भने खर्बपतिलाई पछ्यायो भने अवश्य पनि हामी करोडपति बन्न सक्छौँ सो हाउ वी गो भन्दाखेरि चाहिँ दुई तिनवटा कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेन्टर सबभन्दा फर्स्ट भनेको चाहिँ मेन्टर गुरु तपाईँको चाहिँ कोच लाइफ कोच तपाईँलाई जरुर आवश्यक छ र म यहाँसम्म आज साइमन राई यहाँसम्म आएँ आउनको आउन आउनको निमित्त आउनको लागि पनि थुप्रै गुरुहरू हुनुहुन्छ जसले मलाई हेल्प गर्नुभएको छ म सेयर गर्छु तपाईँलाई पनि केही गुरुजहरू र त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामी त्यो गोललाई एचिभ गर्नको लागि चाहिँ जब हामी मेन्टर पाउँछौँ होइन अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो प्यासन पनि चाहिँ दिनु पर्यो होइन त्यो फिल्डमा हामी प्यासिनेट छौँ कि छैनौँ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ मध्यनजर गर्नु पर्यो र हामीले बढी आफ्नो गोललाई एचिभ हुने आफ्नो मिसनलाई एचिभ हुने एउटा प्लानिङ स्ट्राटेजी एउटा बिल्ड गर्छौँ र त्यस पछाडि भनेको चाहिँ आफूलाई डेभलप गर्ने ग्रुम गर्ने ग्रोथ गर्ने पनि चाहिँ हामीले गर्न चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ अनि मात्र चाहिँ हामी त्यो गोललाई एचिभ गर्नको लागि चाहिँ सहज हुन्छ फर इक्जाम्पल दुईवटा कुरा हुन्छ हामीले नर्मल मान्छेले इन्टरटेनमेन्टमा लाइफ स्पेन्ड गर्ने कि एडुटेनमेन्टमा लाइफ स्पेन्ड गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ म चाहिँ स्पेसियल यदि सक्सेस हामी कोही पनि व्यक्ति हुनु छ भने we have to give almost our time in edutainment हामीले आफ्नो टाइमलाई एडुटेनमेन्टमा जरुर दिन आवश्यक छ त्यो नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट मान्छेले कहाँ दिइरहेछ आफ्नो टाइम इन्टरटेनमेन्टमा दिइरहेछ है इन्टरटेनमेन्टमा टिकटक खोल्यो टिकटक हेऱ्यो कसैले त्यही टिकटकबाट पैसा कमाइरहेछ कसैले त्यही टिकटकलाई हेरेर आफ्नो समय र पैसा बर्बाद गरिरहेछ युट्युब खोल्यो युट्युब हेऱ्यो सक्यो कसैले युट्युबबाट त्यही हेरेको मान्छेको त्यो च्यानलले पैसा कमाइरहेछ आफूले हेराइरहेछ सो भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि हामीले एन्टरटेनमेन्टमा फोकस यस्तरी गर्नु पर्यो कि जसले चाहिँ हाम्रो भिजनलाई एचिभ गर्न सकोस् right so entertainment kill our time our money entertainment help to achieve our vision achieve our mission है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्या हाम्रो चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ बढी प्यासन हुनु जरुरी छ है सो मेन्टर्सहरू गुरुजहरू होइन अहिले त तपाईँको चाहिँ मैले म्याक्सिमम् मेरो गुरुजहरू भनेको अनलाइन हुनुहुन्छ सर है म्याक्सिमम् मेरो गुरु भनेको अनलाइन हुनुहुन्छ मैले उहाँहरूको सेमिनार वेबिनारहरू एटेन्ड गरिराखेको हुन्छु समटाइम कहिलेकाहीँ पर्सनल कोचिङ लिन्छु अनलाइन कोर्सेसहरू अहिले त छ अझ तपाईँको टेक्नोलोजीले एकदमै सजिलो बनाएको छ हामीलाई होइन सो दोज आर मेरो मेन्टर्स ताइलोपेज हुनुहुन्छ जो एकदमै चाहिँ इन्टरनेट मार्केटिङमा नेक्स्ट लेभलको इन्फ्लुएन्सर पनि हुनुहुन्छ ताइलोपेज नेक्स्ट भनेको ग्रान्ड कार्डन हुनुहुन्छ वान अफ माई फेभरेट अनि मलाई उहाँको त्यो स्टोरी सुन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ हुन्छ नि कस्तो के अरे नेक्स्ट लेभलको त्यो नेक्स्ट लेभलको इनर्जी आउँछ क्या होइन उहाँ भने उहाँ चाहिँ तपाईँको कसरी आफ्नो लाइफलाई टर्न गर्नुभयो भन्ने तपाईँको नर्मल्ली एउटा ड्रग एडिक्टेड मान्छे तपाईँको पन्ध्रदेखि पच्चिस वर्ष दस वर्ष चाहिँ बकवास जिन्दगी जिएकोमा जिएको मान्छे जो चाहिँ एउटा घरबाट निकालिएको मान्छे अहिले उसँग वर्थ तपाईँको टेन बिलियन एसेट्सहरू छ होइन सो हाउ हि मेड होइन त्यो स्टोरी बवाल छ अनि उहाँले नै मै मैले अघि तपाईँले सेयर गरेको चाहिँ फाइनेन्सियल एजुकेसनमा तिनवटा कुरा चाहिँ पैसाको विषयमा उहाँले सिकाउनु भएको एकदम मलाई मनपर्छ सो ग्रान्ड कार्डन बिन्द्रा त सायद चिन्नुहुन्छ होला तपाईँले डक्टर बिन्द्रा होइन अनि सोनु शर्मा उहाँ डाइरेक्ट सेलिङमा बढी गाइडलाइन्स दिनुहुन्छ र तपाईँको चाहिँ पर्सनल कोच पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ मेरो डाइरेक्ट कनेक्सन पनि छ डाइरेक्ट कनेक्सन पनि छ सो त्यो कारणले गर्दा उहाँबाट चाहिँ फिजिकल्ली पनि सिक्ने धेरै अपर्च्युनिटीहरू मैले पाएको छु सो उहाँ हुनुभयो नेक्स्ट भनेको डानलक हुनुहुन्छ उहाँको उहाँ चाइनाको चाहिँ पछि क्यानाडामा सिफ्ट भएर चाहिँ बिजनेस अनलाइनमा नै बढी उहाँले बढी तपाईँको एफिलिएट र हाई टिकट माथि चाहिँ बढी सिकाउनुहुन्छ सो यो मेन्टर्सहरू मेरो मात्र होइन सर भोलि तपाईँ यो ज इन्डस्ट्रीमा आउनुभयो भने those are also your mentors होइन साइमन राईले सक्ने गाइडेन्स सपोर्ट हेल्प दिन्छ आफ्नो ठाउँमा छ तर इफ साइमन राईले पनि त्यो मेन्टरसिप दिन सकेन अथवा साइमन राईद्वारा पनि तपाईँ सक्सेस बन्न सक्नु भएन भने इन्डस्ट्रीमा सक्सेस बन्नु भएन भने those are the people who who can really guide you होइन सो नेक्स्ट केही बुक्सहरू छन् जसले हाम्रो चाहिँ त्यो प्यासन हाम्रो जर्नीलाई एचिभ गर्न हेल्प गर्ने बुक्सहरू द फोर आवर विक तपाईँलाई म पठाइदिन्छु सर हामी काम गऱ्यो भने म के अरे त्यो बन्डल बुकमै नै पठाइदिन्छु म केही बुक्सहरू छन् द फोर आवर विक हप्तामा चार घन्टा मात्र काम गरेर कसरी चाहिँ तपाईँको फ्रिडम लाइफस्टाइल क्रिएट गर्ने seven habits of highly successful successful पिपुलको सातवटा ह्याबिट्सहरू कस्तो कस्तो हुन्छ होइन rich dad poor dad cash flow क्वार्डन मैले अघि भनिसकेँ तपाईँलाई secrets of millionaire mind so हाम्रो प्यासन चाहिँ यस्तोमा हुनु पर्यो इभन मुभिजहरू पनि छन् हाम्रो प्यासनलाई चाहिँ हक गर्ने मुभिजहरू the wolf of Wall Street the pursuit of happiness होइन क्याच इफ यु क्यान भन्ने द फरेस्ट कम भन्ने यो तपाईँको इभन ज्याकमाले पनि यहाँ यो मुभीको बारेमा भन्नुभएको छ क्या अमेजिङ कुरा जब जब उहाँ चाहिँ डिमोटिभेट हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ अरे त्यति बेला चाहिँ उहाँ चाहिँ फरेस्ट कम मुभीलाई ओपन गरेर हेर्नुहुन्छ अरे क्या होइन यो एकदमै पावरफुल छ सर यो मुभी है बुझिराख्नु भएको छ सर बुझिरहेको छु फरेस्ट जम्प मैले नै हेरेको छु है है राइट <laughs> अरू माथिको कुन कुन साथीको लागि ऊ एकदम डिमोटिभेट भएर अगाडि बढ्छ नि साथी चाहिँ उसले छोड्दैन सो दोज आर दि के त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मुभिज बुक्स मेन्टर्स जसले चाहिँ हामीलाई गाइड गर्न सक्छ हामी सक्सेस एचिभ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको नेक्स्ट लेभलमा लान सक्छ सो थोरै अब मेरो आफ्नै स्टोरी पनि छ म तपाईँलाई खासै मेरो स्टोरी भनिनँ <laughs> है पछि होला मेरो आफ्नै स्टोरी छ किनभने म एकदमै एउटा एकदमै तपाईँको जेरो लेभलबाट मेरो करियर अथवा मेरो बनाउन सुरुवात नै जेरो लेभलबाट भएको हेरेको it was very tough for me अनि र मैले विभिन्न कामहरू गरेँ टु थाउजन्ड एटिन अगाडि पाउने नपाउने पाएको सबै काम गरेँ सर है सबै कामहरू गरेँ र त्यो टाइम मलाई सधैँ झकझकाइरहेको थियो कि म कसरी अगाडि बढ्ने अनि दस बिस हजारको जागिर त हुन्थ्यो अनि मैले त्यही त मैले जहिले भन्थेँ इट इज लिमिटेड लाइफ अनि यो लिमिटेड लाइफमा यति नै गरेर सीमित हुने या नेक्स्ट धन्नै मैले क्वेसन चाहिँ सोधेछु <laughs> नभएको है म त्यहीँ हुन्थ्यो होला आज पनि र इभन आज पनि मसँगै काम गर्ने साथीहरू त्यहीँ छन् त्यहीँ छन् <laughs> म कोही कोही कोही बेला यसो भेट्न जान्छु चिया चिया खान्छु होइन ठिक छ अब बोल्छु सो म यो जर्नीमा आउनु अगाडि मसँग कुनै पनि केही स्किल्सहरू थिएन मसँग न टेक्निकल स्किल्स थियो नसँग मसँग कम्युनिकेसन स्किल्स थियो प्रेजेन्टेसन स्किल्स नथ्यो मार्केटिङ स्किल्स के हुन्छ मार्केटिङ केही थिएन होइन सेलिङ क्लोजिङ स्किल्स इभन मसँग यो स्टार्ट गर्नको लागि मसँग खल्तीमा पैसा थिएन सर है so I started my journey with one lakh डेप्ट है मैले चाहिँ यसरी चाहिँ मेरो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मैले चाहिँ जर्नी चाहिँ सुरुवात गरेँ र बिस्तारै बिस्तारै यो कुराहरू सिक्दै गएँ है बिस्तारै बिस्तारै कम्युनिकेसन लिडरसिप टेक्निकल यो मार्केटिङ क्लोजिङ सेल्स यो कन्टेन्ट विभिन्न विषयमा मैले सिक्दै गएँ र स्टिल पनि म सिकिरहेको छु सर है सो म आफैलाई पर्फेक्ट ठान्दिनँ सिकिरहेको छु सर सो यो फिल्डमा सिक्दै सिक्दै सिक्दै सिक्दै सिक्दै गइसके पछाडि आई रियली लभ बुक्स है मसँग केही बुक्सहरू छ धेरै छन् बुक्सहरू जुन चाहिँ र चाहिँ के यो कोर्सेसहरू मैले गरेँ है यो स्टिल पनि यो प्रोग्राम मैले गर्छु र यो कोर्सेसहरू मैले सुरुवात गरेको यही प्रोग्राम हो सर है यहाँबाट मैले तपाईँको युएसको यो प्रोग्राम हो एफिलिएट प्रोग्राम मैले यहाँबाट चाहिँ आफ्नो करियर सुरुवात गरेँ त्यो टाइममा एकदम आजको एफिलिएट मार्केटिङ गर्नेलाई त यति सजिलो छ नि गर्नु मात्र पर्यो तर यति सजिलो छ नि हामीले त्यो स्टेप्स त्यो गाइडेन्स त्यो सिस्टम हामीले दिन्छौँ हाम्रो समयमा भनेको यो हेरेर बुझ्न पनि बुझिन्न थियो राम्रोसँग होइन त्यसैको आधारमा हामीले प्र्याक्टिस गर्ने अनि नेट खोल्ने रिसर्च गर्ने गर्थ्यौँ होइन आजलाई चाहिँ आज गर्नेलाई धेरै हामीले सहज बनाइदिएका छौँ कसरी छ भन्दाखेरि म अहिले तपाईँलाई सेयर गर्छु होइन यो मेन्टर्सहरूबाट मेन्टरसिप लिने पनि पाइ अवसर मिल्यो पछि अब केही वर्कसपहरू पनि गर्ने अपर्च्युनिटी मिल्यो यो पोखरामा राम्रो इन्कम पनि हुँदै गयो सर होइन टु थाउजन्ड एटिनमा सुरु गरिसके पछाडि नाइन्टिन लगभग ट्वेन्टीमा अलमोस्ट राम्रो इन्कम भयो त्यस पछाडि तपाईँको केही एफएमहरूमा पनि मैले चाहिँ इन्टरभ्यू दिने अपर्च्युनिटी पाएँ पोखराको केही एफएमहरूमा र देन आफ्टर तपाईँको यो बुटोलमा हाम्रो मेरो स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै एफिलिएटको टिमहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगको एउटा ब्लग पनि मैले बनाएको छु सोट हो थोरै र टु थाउजन्ड ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा आइसके पछाडि चाहिँ मलाई के रियलाइज भयो भने नि सर मैले त काम गरिरहेको छु पैसा पनि आइराखेको छ मलाई के रियलाइज भयो भने यस्तो प्लेटफर्महरू चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको लागि पनि त आवश्यक छ होला भन्ने मलाई एकदम फिल भयो है जो चाहिँ प्लेटफर्म खोजिरहेछन् काम गर्ने अप्सन ठाउँ खोजिरहेछन् होइन इन्कम गर्ने ठाउँ खोजिरहेछन् होइन उनीहरूको लागि त एउटा भनौँ न एउटा सानो एउटा सानो लेभलमा सिकेर काम गरेर पैसा कमाउने त ठाउँ खासै थिएन त्यो समयमा र सडनली आई डिसाइडेड कि हामी पनि यस्तो प्लेटफर्म बनाउने हो डिजाइन गर्ने हो र त्यसैको त्यसैको स्वरूप हामीले चाहिँ साइमोन जोन डट कम भनेर चाहिँ एउटा एसबिसी एफिलिएट प्रोग्राम एसबिसी र एफिलिएट केही फरक छैन जस्ट हामीले एउटा आफ्नो टर्म्स त्यहाँ जोडेको हो एफिलिएट भने एसबिसी भनेर सो हामीले साइमोन जोन डट कम यहीँको एक दुईजना साथीहरू मिलेर टेक टिम उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो र देन आफ्टर म लगायत मेरो कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ साइमोन जोन डट कम भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ प्लेटफर्म रेजिस्टर गऱ्यौँ यो कसरी हामीले यसलाई प्लेटफर्म भनिराखेका छौँ म त्यो पनि तपाईँलाई सेयर गर्छु यो पछाडि सो एकदमै सानो लेभलबाट चाहिँ सुरु गरेको प्लाट प्रोग्राम हो साइमन जोन यसको आफ्नै उद्देश्यहरू छन् म तपाईँलाई सेयर गर्छु यसको उद्देश्य यसको भिजन सबै कुराहरू म सेयर गर्छु तपाईँलाई र ट्वेन्टी ट्वेन्टीको लगतै मैले अर्को कम्पनी यही पोखरामा रिक्रुटिङ गरिराखेको कम्पनी पोखरा जब्स पनि पर्चेज गरेँ र यो स्टिल रनिङ छ हामी तिनजना छौँ टिममा सहित सो रनिङ छ यो प्रोग्राम पोखरा जब्स है सो यहाँ चाहिँ अब रिक्रुटिङ भनौँ न इन्कम स्ट्रिम्सहरू सिम्पल भाषामा इन्कम स्ट्रिम्स बुझ्नुहोस् न <laughs> होइन सो इन्कम स्ट्रिम्सको लागि यो प्रोजेक्ट्सहरू मैले गर्दैछु र टिमहरू हुनुहुन्छ देन आफ्टर सो यो डिजिटल एजेन्सी मेरो अर्को चाहिँ छ प्रोग्राम हामीले चाहिँ यो चोया डिजिटल एजेन्सी चाहिँ फेरि एसबिसीलाई कनेक्ट हुनको निमित्त हामीले डिजाइन गरेको प्रोग्राम हो सर यो एजेन्सीले तपाईँको यहाँको बिजनेस हाउजेसहरूलाई मद्दत त गर्छ नै सर गर्छ नै त्यो सँगसँगै एसबिसीमा आएकोहरूलाई पनि अपर्च्युनिटी अझ तपाईँको चाहिँ साइमोन जोन डट कमबाट सिकेकोलाई एक्स्ट्रा तपाईँको चाहिँ तपाईँको भनौँ न त्यहाँको वर्किङ स्पेस दिने काम चाहिँ यसले पनि गर्छ है सो त्यो कारणले गर्दा यसको एसबिसीसँग पनि केही कनेक्सन छ सोही डिजिटल एजेन्सीको पनि सो हामी यहाँ चारजना चारजना छौँ सोही डिजिटल एजेन्सीमा टिम र चाहिँ यो भयो हामीले वर्कसपहरू पनि गरेका छौँ यहाँको थ्रुबाट र डाइरेक्ट सेलिङमा पनि छु सर म डाइरेक्ट सेलिङमा पनि छु र चाहिँ एउटा लेभल छ म पछि सेयर गरौँला है अहिलेलाई एउटामा सक्सेस हौँ अनि पछाडि हामी त्यो विषयमा जाउँला र त्यस पछाडि भनेको एफिलिएटको थोरै सिस्टम हामी हेरौँ हेरौँ है त सर है एफिलिएट बिजनेसको सिस्टम साइकल भोलि तपाईँ आइसके पछाडि एफिलिएट बिजनेसमा गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के के हुन्छ अथवा चाहिँ एफिलिएट बिजनेसमा के के कुरा भयो भने चाहिँ एउटा एफिलिएट मार्केटर सक्सेस हुन्छ होइन सो त्यो कुरा थोरै हामी सिस्टम हेरौँ र मैले अघि पनि तपाईँलाई भनेको छु कुनै पनि बिजनेस ओनर्सले यदि affiliate system affiliate business system चाहिँ बुझ्यो भने आफ्नो बिजनेसलाई पनि निकै हाइली प्रफिटेबल र स्केलेबल चाहिँ बनाउन सक्छ भन्ने कुरा मैले गरेको छु सो त्यो के कुरा हुँदो रहेछ त एफिलिएट बिजनेसमा भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा भनेको जुनै पनि ठाउँ जुनै पनि बिजनेसमा कम्पनी त हुन्छ नै तर एउटा एफिलिएट मार्केटरले चाहिँ चुज गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ कि एउटा राइट कम्पनी राम्रो कम्पनी राम्रो चाहिँ प्रफिटेबल कम्पनी चुज गर्न एकदमै जरुर छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सो नम्बर वान भनेको चाहिँ तपाईँले तपाईँ भनौँ न यहाँ अब तपाईँ भनौँ न हाम्रो मेरो सिस्टममा हाम्रो सिस्टममा आउनु भनेको चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि अलमोस्ट सिक्सटी सेभेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ सक्सेस भन्नुहुन्छ किनभने हामीले यस्तो कम्पनी यस्तो हामीले प्रडक्ट यस्तो मार्केटिङ सिस्टम दिन्छौँ त्यो सिस्टममाथि काम गर्यो भने त्यो व्यक्ति सक्सेस बन्न सक्छ सक्छ उसले बाँकी तिस पर्सेन्ट बिस तिस पर्सेन्ट काम गरेन भने त कहीँ पनि रिजल्ट आउँदै आउँदैन होइन बाँकी बिस तिस पर्सेन्ट भनेको उसले मेहनत गर्ने हो होइन काम गर्ने हो अनि रिजल्ट पाउने हो सो मैले भन्न खोजेको हो एफिलिएट मार्केटर मार्केटरले सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ कम्पनी चुज गर्न सक्नुपर्छ कम्पनी राइट कम्पनी होइन कम्पनीको भिजन कम्पनीको मिसन र अब्जेक्टिभ्सहरूमाथि चाहिँ स्पष्ट चुज गरेर क्लियर हुनुपर्छ दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ कम्पनीसँग भएको प्रडक्ट र सर्भिसलाई पनि चुज गर्न अत्यन्तै जान्नुपर्छ म्याक्सिमम् एफिलिएट मार्केटरहरू फेल हुनुको रिजन नम्बर वान उनीहरूले प्लेटफर्म कम्पनी जुन प्लेटफर्ममा काम गर्छन् त्यो प्लेटफर्म नै गलत हुन्छ दोस्रो कुरा भनेको जुन प्लेटफर्ममा काम गर्छन् त्यहाँको प्रडक्ट र सर्भिस नै माथि नै उनीहरू क्लियर स्पष्ट हुँदैनन् सो त्यो कारणले फेल हुन्छन् होइन प्रडक्टमा पनि वर्ल्डमा टु क्याटेगोरीको प्रडक्टहरू हुन्छन् हामी क्लासमा यो विषयमा मजाले पढ्छौँ सर हामी स्पेसियल्ली डिजिटल प्रडक्टमाथि डिजिटल प्लाटफर्म प्रोग्राममाथि हामी काम गर्छौँ किनभने डिजिटल प्लाटफर्म र प्रोग्रामहरूमाथि चाहिँ धेरै कुराको प्रफिटहरू हुन्छ है धेरै कुराको प्रफिट धेरै कुराहरूको चाहिँ फाइदा यसको एडभान्टेजेसहरू छन् सो त्यो कारणले गर्दा डिजिटल प्रडक्ट एकदम एउटा चाहिँ सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटरले छान्नुपर्ने प्रडक्ट मध्ये एक हो जसले गर्दा उसलाई चाहिँ एउटा फ्रिडम लाइफ स्टाइल क्रिएट हुन्छ एउटा डिजिटल प्रडक्टमाथि काम गरिसके पछाडि है सो यो धेरै भाष छ हामी क्लासमै पनि गर्छौँ सिक्छौँ सर है सो डिजिटल प्रडक्ट हाम्रो प्रायोरिटी हुन्छ हामीले राइट प्लेटफर्म त बनाएकै छौँ दोस्रो भनेको हामीले राइट प्रडक्ट पनि दिन्छौँ जसले गर्दा हामीसँग जोडिएर काम गर्ने साथी साथीहरूले चाहिँ तपाईँको भनौँ न एउटा फ्रिडम लाइफस्टाइल क्रिएट गर्न सकोस् होइन चालिस पचास हजार एक दुई लाख कमाउन सहजै सकोस् सो त्यस्तो हामी चाहिँ प्लेटफर्म दिन्छ प्रडक्ट दिन्छौँ होइन सो अब यस पछाडि हाई टिकट लो टिकटहरूको विषयमा छ होइन प्रडक्टभित्रकै कुराहरू हुन्छ र तेस्रो भनेको चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङमा हामीले सिक्न पाउँछौँ कि डिजिटल मार्केटिङ स्ट्राटेजी सिक्न पाउँछौँ सो अलमोस्ट एफिलिएट मार्केटिङमा यो कुराहरू जान्छ त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँको अरू बिजनेसमा पनि यो कुरा त जोडिएकै हुन्छ नि त जस्तो कम्पनी प्रडक्टको कुराहरू अब थर्डमा हामी मार्केटिङको कुरा गर्छौँ डिजिटल मार्केटिङ आफैमा ठुलो एउटा भास्ट सब्जेक्ट हो सर डिजिटल मार्केटिङ आफैमा ठुलो सब्जेक्ट हो आठ करोडभन्दा बढीको यसको चाहिँ इन्क्वायरिजहरू छन् वर्ल्डको सिनारी अहिले हेऱ्यौँ भने तर तपाईँको एकदमै डिजिटल मार्केटिङ स्पेसियालिस्ट भनेको चाहिँ एकदमै थोरै पाइन्छ यो यो अहिलेको सिचुएसनमा र एफिलेट मार्केटिङ एफिलेट मार्केटरलाई डिजिटल मार्केटिङको बेसिक कन्सेप्ट मात्र थाहा भयो भने पनि चाहिँ उसले चाहिँ एफिलेट मार्केटिङ मजाले गरेर चाहिँ खान सक्छ सो तपाईँले यहाँ सिक्न पाउने भनेको चाहिँ तेस्रो कुरा के छ त भन्दाखेरि डिजिटल मार्केटिङसँग रिलेट विभिन्न कुराहरू तपाईँले सिक्न पाउनुहुन्छ मार्केटिङको पनि क्याटेगोरी हुन्छन् हेर्नुहोस् है यो तपाईँको ट्रेडिसनल फर्मको मार्केटिङ हुन्छ हाम्रो चाहिँ हामीले सिक्ने चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ हामी यो कुरा सिकाउँदैनौँ किनभने यसको धेरै रिजनहरू छन् होइन र अहिले हाम्रो कलेजहरूले सिकाउने नै हो सर होइन तपाईँको साबुन स्याम्पू बेचाउने तपाईँको कम्पलसरी हुनुपर्छ हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी हाम्रो नेपालीहरूले पनि एटलिस्ट डिजिटल मार्केटिङ सिक्यो भने भोलि युरोप विभिन्न देशको चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरू गर्न सक्छन् होइन सो अब चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको कोर्स इन्क्लुड हुनुपर्छ इन्डियामा केही एक एक एक वर्ष अगाडि इन्क्लुड भयो अब नेपालमा कहिले हुन्छ थाहा छैन होइन सो हामीले सिक्ने डिजिटल मार्केटिङसँग रिलेट कुराहरू विभिन्न अब तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङमा जस्तो फेसबुक हुन्छ Instagram YouTube Twitter LinkedIn blog website TikTok Reddit WhatsApp यो कुराहरू चाहिँ के हो त डिजिटल प्लेटफर्महरू हो यो डिजिटल प्लेटफर्महरूबाट कसरी मार्केटिङ गर्ने कसरी आफ्नो बिजनेसलाई एक्सपान्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङमा सिक्न सकिन्छ भोलि तपाईँको भोलि छ नि एफिलेट मार्केटिङ नगरिकन यही यही काम गरेर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ सर हेर्नुहोस् होइन सिम्पल यो फेसबुक मार्केटिङ जानेर सिम्पल तपाईँको चाहिँ नर्मली वान आवरको काम गरेर दुई चार हजार आउँछ पैसा अझै पनि आउँछ मैले फ्री टाइम जब मसँग फ्री टाइम हुँदाखेरि त्यही पनि गर्छु होइन दुई चार हजार आउँछ त वान आवरमा गरेर होइन सो हुन्छ होइन इन्स्टाग्राम यो युट्युब युट्युब आफैमा चाहिँ धेरै अप्सन छ युट्युबमा होइन एक्टिभ र प्यासिभ इन्कमहरू सोर्सहरू बनाउन सकिने अप्सनहरू हुन्छ ब्लग छ वेबसाइट छ भनिसके पछाडि डिजिटल मार्केटिङभित्रै पनि थुप्रै कुराहरू हुन्छन् तर एउटा एफिलिएट मार्केटरले सिम्पल यो प्लाटफर्महरूलाई मात्र प्रयोग गर्न जान्यो भने पनि एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा फ्रिडम लाइफस्टाइल चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ सो त्यही कुरा हामी सिक्छौँ कि यो एफिलिएट बिजनेस यो ट्रेनिङमा चाहिँ र यही कुरा जरुरी छ कि हाम्रो अहिलेको यहाँको लोकल बिजनेस हाउजेसहरूलाई पनि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि थर्डमा यो कुरा र फाइनल्ली फोर्थमा भनेको चाहिँ तपाईँको सेलिङ प्रोसेस एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एफिलिएट मार्केटरलाई Uh, एकदमै सेलिङ प्रोसेस जान्न आवश्यक छ selling process not only affiliate मार्केटरलाई मात्र नभएर यो हरेक बिजनेस हाउसेसलाई अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो कि selling industry selling profession selling process होइन सो सेल्स अलिकति सेल्सको विषयमा हामी कुरा गरौँ जस्तो सेल्स के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि बिजनेसको एउटा अक्सिजन हो विदाउट सेल्स त्यो बिजनेस सर्भाइभ हुनै सक्दैन हामी मान्छे विदाउट अक्सिजन जसरी सर्भाइभ हुन सक्दैनौँ त्यसै गरी एउटा कुनै पनि बिजनेस चाहिँ विदाउट सेल्स के हुन्छ त सर्भाइभ हुनै सक्दैन सो एउटा बिजनेसको लागि सेल्स चाहिँ एउटा अक्सिजन हो अन्तिममा किन बिजनेस गर्ने त प्रफिट गर्नकै लागि हो नि त सर होइन सो त्यो प्रफिट गर्नका लागि त्यो बिजनेसले सेल्स जरुर निकाल्न जरुरी छ होइन जरुर उसले चाहिँ सेल्स गर्न आवश्यक छ आफूसँग भएको प्रडक्ट सर्भिस विभिन्न कुराहरूलाई सो जब चाहिँ त्यो सेल्स त्यहाँ चाहिँ प्रड्युस हुँदैन त्यो बिजनेस सर्भाइभ हुनै सक्दैन sales is everything for the business जब चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ सेल्स हुन्छ तपाईँको चाहिँ स्टाफलाई पाल्ने कि रेन्टदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू उसले चाहिँ पे पे आउट गर्न सक्छ सो सेलिङ इन्डस्ट्री एउटा चाहिँ तपाईँको भनौँ न इन्डस्ट्री मात्र नभएर मेरो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ के छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ एउटा ग्रेट प्रोफेसन पनि हो सर होइन जसरी तपाईँको लयरको अकाउन्टेन्टको कुनै पनि सब्जेक्टको आफ्नो प्रोफेसन हुन्छ नि संसारको पावरफुल प्रोफेसन मध्ये सेलिङ इन्डस्ट्री एकदमै पावरफुल इन्डस्ट्री मलाई लाग्छ सर किनभने सेलिङ इन्डस्ट्रीमा जतिको पैसा छ नि कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा छैन जस्तो मलाई फिल हुन्छ क्या होइन हुन त म सिक्दैछु होइन यो सेलिङ इन्डस्ट्रीमा तपाईँको फाइभ टेन पर्सेन्ट म छु होला अझै एट्टी नाइन्टी पर्सेन्ट त सिक्न बाँकी नै छ र मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ तपाईँको यो लर्निङ छ नि यो इन्डस्ट्रीमा यति धेरै लर्निङ छ कि यति धेरै मान्छेहरूसँग कनेक्सन र एउटा नेटवर्क छ नि मलाई गजब लाग्छ सर होइन र यो साँच्चै नै पावरफुल इन्डस्ट्री मलाई लाग्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले एफिलिएट बिजनेस यो ट्रेनिङमा तपाईँले सिक्न पाउनुहुन्छ कि ग्रेट एउटा सेल्स प्रोफेसरहरूबाटको बाट पाउने कन्सेप्टहरू आइडियाहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ म त दिन्छु नै तपाईँलाई तर मैले केही चाहिँ तपाईँको यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ भनौँ न योगदान दिएको व्यक्तिहरूलाई पनि म रिकगनाइज गर्न तपाईँलाई चाहन्छु गर्छु तपाईँलाई सो त्यो कारणले गर्दाखेरि सेल्स एउटा थोरै अब यो कुरा त सेल्सको विषयमा कुरा त गरियो सेल्स के हो त भन्दाखेरि एउटा प्रोसेस हो छ होइन धेरै मान्छेले सेल्स भने के त बुझ्छन् भन्दाखेरि एउटा बेच्ने भन्छ नि होइन बेच्ने मात्र होइन सेल्स भनेको सेल्स भनेको every one is sales profession every one is संसारमा जति पनि मान्छेहरू हामी छौँ कुनै न कुनै हामी सेल्स प्रोफेसनमै छौँ है यो कुरा हामी क्लियर हुन आवश्यक छ एउटा भनौँ न एभ्री वान इज सेल्सम्यान भन्छ क्या होइन कसैले आफ्नो समय बेच्छ होइन कसैले आफ्नो समय बेच्छ कसैले आफ्नो ज्ञान बेच्छ बुद्धि बेच्छ कसैले आफ्नो ताकत बेच्छ केही न केही बेच्छ तर सबै मान्छेहरू यो स्वीकार्दैनन् होइन केही न केही मान्छेहरू मान्छेले चाहिँ केही न केही बेचिराखेको हुन्छ त्यो बापत उसले पैसा कमाएको हुन्छ होइन एभ्री वान इज सेल्सम्यान र सेल्स के हो त एउटा प्रोसेस हो आर्ट हो इट्स अ ब्युटिफुल एउटा चाहिँ इन्डस्ट्री हो गेम हो राइट सो यो कुरा चाहिँ एफिलिएट इन्डस्ट्रीमा एफिलिएट मार्केटिङमा सिक्न पाइन्छ जुन चाहिँ हरेक बिजनेसको लागि चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बिजनेस महत्त्वपूर्ण चाहिँ सब्जेक्ट हो so sale selling profess profession right so company तपाईँ राइट कम्पनी त डेफिनेटली तपाईँ राइट कम्पनीबाट आउनुहुन्छ राइट प्रडक्ट तपाईँसँग राइट प्रडक्ट हुन्छ तपाईँलाई राइट मार्केटिङ स्ट्राटेजीहरू सिकाइन्छ तपाईँलाई सेलिङ र क्लोजिङसँग रिलेट स्किल्स टेक्निकहरू तपाईँले सिक्नुहुन्छ भनिसके पछाडि अब तपाईँ कहाँ फेल हुनुहुन्छ त तपाईँसँग अप्सन छैन सर जस्ट तपाईँले कतिको मेहनत गर्नुहुन्छ कतिको चाहिँ तपाईँले चाहिँ डेडिकेसन दिनुहुन्छ हार्डवर्क गर्नुहुन्छ डिपेन्ड अन यु मैले भने नि साठी सत्तरी पर्सेन्ट भनेको तपाईँ यो प्लेटफर्म कनेक्ट हुनु तपाईँ सक्सेस हुनु बाँकी तिस बिस तिस पर्सेन्ट भनेको चाहिँ हाउ यु वर्क अनि हाउ यु एक्ट त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिजल्टमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ राइट संसारको टप लिडर्सहरू जति पनि टप तपाईँको छ नि कहीँ न कहीँ उनीहरू तपाईँको सेलिङ इन्डस्ट्रीसँग कनेक्टेड छन् कि होइन अहिले हाम्रो तपाईँको इलन मस्क हुनुहुन्छ होइन वर्ल्डको रिचेस्ट पर्सन उहाँको यस्तो क्लोजिङ टेक्निक्सहरू छन् नि म अचम्म पढ्छु क्या होइन उहाँको त्यो टेक्निक्सहरू देखेर अचम्म लाग्छ अनि बेजोज गेट्स होइन र संसारको टप लिडर्सहरू पनि एउटा चाहिँ भनौँ न उनीहरूले पनि आफ्नो बोली बेच्ने हो नि त सर होइन सो गान्धी लुथर किङ होइन क्राउड एउटा चाहिँ क्राउडमा चाहिँ उनीहरूको जुन टेक्निक छ नि अमेजिङ छन् कहीँ न कहीँ उनीहरू चाहिँ त्यो यो प्रोफेसनसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको अब बेसिक प्रोसेस यही कुराहरू हो तपाईँले आइसके पछाडि ट्राफिकको विषयमा सिक्नुहुन्छ ल्यान्डिङ अपटिन पेजको विषयमा सिक्नुहुन्छ जस्तो कुनै पनि अन्य प्रोफेसन जस्तो डक्टर लयरको आफ्नै शब्दहरू हुन्छन् केही शब्दहरू हुन्छ एउटै हो शब्द होइन तर अलिकति त्यसलाई भन्ने फरक वर्ड्सहरू हुन्छ त्यस्तै हाम्रो अनलाइन इन्डस्ट्रीमा पनि केही वर्ड्सहरू छन् जुन तपाईँ आइसके पछाडि सिक्नुहुन्छ डेफिनेटली पनि जस्तो ट्राफिक भन्ने कुराहरू हुन्छ funnel optin page landing page यो कुराहरू तपाईँले सिकिसके पछाडि एउटा चाहिँ सेलिङ प्र प्रो प्रोसेसमा आउनुहुन्छ जस्तो इङ्गेजिङको कुराहरू इङ्गेज इङ्गेज प्रोसेसहरू प्रेजेन्टेसन प्रोसेसहरू फलोअप प्रोसेसहरू तपाईँको चाहिँ क्लोजिङ प्रोसेसहरू तपाईँले यो कुराहरू सिक्न पाउनुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई सक्सेस बनाउँछ right so step by step हुन्छ यो सम्पूर्ण कुराहरू सबै यो जुन छ नि तपाईँलाई मैले जे जे भनिरहेको छु जस्तो म तपाईँलाई देखाउँछु यहाँ पनि तपाईँले गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले अघि मार्केटिङको कुराहरू तपाईँलाई भने होइन मार्केटिङको कुराहरू गरेँ मैले तपाईँलाई यहाँ विभिन्न तपाईँलाई चाहिने सोसल मिडिया सम्पूर्ण प्लेटफर्मको चाहिँ स्टेप बाई स्टेप युट्युबको कुरा गरिराख्नु भएको थियो तपाईँले फेसबुकको कुरा गरिराख्नु हो मैले तपाईँलाई स्टकमा छिर्छु छिर्नुपर्छ भनिरहेको थिएँ यहीँ छ तपाईँलाई कहीँ जानु पर्दैन ट्रेनिङ लिनका लागि होइन तपाईँले इन्स्टाग्राम युट्युब यो गुगल भयो होइन यो प्लेटफर्म मार्केटिङ प्लेटफर्महरू हो यो डिजिटल प्लेटफर्महरू हो यसलाई कसरी लिभरेज म्याक्सिमम गर्ने अर्निङ सोर्स कसरी यहाँबाट बनाउने त्यो कुराहरू तपाईँले सिक्न पाउनुहुन्छ र फाइनल्ली मैले सेल्सको कुरा गर्दै थिएँ तपाईँलाई एडभान्स लेभलमा यो सेल्स ट्रेनिङ तपाईँले पाउनुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँलाई आफ्नो बिजनेसलाई हेल्प गर्न आफ्नो एफिलिएट बिजनेसले धेरै नै मद्दत गर्छ र इभन म यो प्रोग्राम अझ चाहिँ बढी चाहिँ कसलाई रिकमेन्ड गर्छु भने नि सर हामी जस्तो अब युवा एन्टरप्रिन्यर्सहरू अथवा चाहिँ जब गरिराखेको व्यक्तिहरूको लागि पनि part side of income source त हुन्छ नै यो अझ चाहिँ भर्खर तपाईँको बिजनेस सुरु गरिराखेकोहरूलाई चाहिँ जरुर इम्पोर्टेन्ट छ कि कसरी आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ डिजिटल्ली ग्रोथ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो कोर्सेसहरूले अझ बढी मह मद्दत गर्छ सो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले सिक्न पाउनुहुन्छ र फाइनल्ली एफिलिएट बिजनेसको सर्कल चाहिँ यो सिस्टममा घुम्छ सर यसरी तपाईँको यही सर्कलमा हामी बिजनेस गर्छौँ तपाईँको यही सर्कलमा हामीले बिजनेस गर्छौँ र हामी चाहिँ एउटा चाहिँ एक्टिभ र प्यासिभ इन्कम दुवैलाई चाहिँ सिस्टमहरू चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ डिजाइन गर्छौँ ड्युटिज अफ एफिलिएट मार्केटहरू हामी सेसनै पढ्छौँ र साइमन जोनको थोरै तपाईँलाई यसको भिजन मिसन र अब्जेक्टिभ्सहरू तपाईँलाई भनिहाल्छु हाम्रो हाम्रो चाहिँ अब साइमन जोन भनेको मैले अघि भनिहालेँ तिन तिनजना यहाँ कोर टिम रहेर तपाईँको सुरुवात गरेको ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा आज हामी सिक्स सेभेन प्लस मेम्बर्स हामी छौँ साइमन जोन डट कममा अल ओभर नेपालबाट स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यहाँ ट्रेनिङ लिइराख्नु भएको छ सिकिराख्नु भएको छ काम पनि गरिराख्नु भएको छ म तपाईँलाई देखाउँछु भनेको कसले कस्तो काम गरिराख्नु भएको छ सो हाम्रो भिजन भनेको चाहिँ स्किल बेस्ड प्रोग्राम म्याक्सिमम् चाहिँ म्याक्सिमम् स्किल बेस्ड प्रोग्राम चाहिँ प्लेटफर्ममा लन्च गर्नु हाम्रो चाहिँ भिजन हो किन भन्दाखेरि मैले के अनुभव गरेको छु भने नि सर स्किल्स हामीले कलेज युनिभर्सिटी स्कुल लेभलमा चाहिँ हामीले नलेज गेन गर्छौँ होइन नलेज गेन गर्छौँ वास्तवमा तर नलेजले मात्र चाहिँ पैसा चाहिँ पे आउ पे हुँदैन रहेछ के होइन नलेज ले मात्र चाहिँ पैसा चाहिँ हामीले कमाइँदैन रहेछ नलेज सँगसँगै चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्किल्स चाहिँदो रहेछ होइन जब हामीसँग नलेज प्लस स्किल्स हुन्छ र भनौँ न एउटा भनौँ न लेट सपोज युट्युबसँग रिलेट नलेज छ अनि उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमले डिजाइन गर्ने चाहिँ अब भनौँ न नलेज भनेको अब भनौँ न युट्युबमा चाहिँ यस्तो थम्ने हाल्ने यस्तो आर्ट हुन्छ यस्तो ट्याक्स हुन्छ यस्तो चाहिँ तपाईँको साउन्ड हाल्ने यस्तो चाहिँ त्यो नलेज भयो होइन अब त्यसलाई चाहिँ यो हो यो फोटोसपमा लगेर चाहिँ यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ डिजाइन गर्ने यसरी चाहिँ यो यो सफ्टवेयरबाट चाहिँ यस्तो ट्याक्सहरू ल्याउने भनेर त्यो चाहिँ स्किल्स भयो अब यो नलेज प्लस स्किल्स प्लस अर्को भनेको चाहिँ एक्सन चाहिन्छ सर डिसिजन चाहिन्छ नलेज पनि कोही मान्छेसँग नलेज पनि छ टन्न स्किल्स पनि छ टन्न तर दिनभरि सुत्या छ भयो त भएन नि so knowledge plus skill plus action or decision is equal to result रहेछ सर होइन सो त्यो कारणले गर्दा नै हामीले यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम स्किल बेस्ड प्रोग्रामहरू लन्च गर्ने नलेज त हाम्रो भाइ बहिनीहरूले साथीहरूले तपाईँको कलेज स्टुडेन्ट कलेज तपाईँको स्कुल लेभलमा पाउनुहुन्छ अब यहाँ आइसके पछाडि उहाँहरूले स्किल्स डेभलप गर्ने यस्तो स्किल्स डेभलप गर्ने जुन स्किल्सले उहाँहरूलाई चाहिँ पे आउट गरोस् होइन पैसा कमाउन सकोस् होइन त्यो त्यो प्रोग्राम त्यस्तो टाइप्सको चाहिँ म्याक्सिमम प्रोग्राम हामीले यहाँभित्र चाहिँ लन्च गर्ने हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि टार्गेट हो सो so, हाम्रो टार्गेट भनेको टेन थाउजन्ड प्रोग्राम्सहरू लन्च गर्ने अहिले हामीले वान इयरमा करिबन ट्वेन्टी फाइभ प्लस हामीले चाहिँ कोर्सेसहरू लन्च गरेको छौँ यहाँभित्र वान इयर वान इयरको यो पिरियडमा भने यस्तो प्रोग्रामहरू हाम्रो आउँछ होइन विभिन्न प्रोग्रामहरू स्किल बेस्ड प्रोग्रामहरू मनी मेकिङ प्रोग्रामहरू होइन आउँछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई इकोनोमिकल्ली हेल्प हुनेछ र सिम्पल हाम्रो मिसन भनेको चाहिँ to give give birth to be a millionaire है अलिकति हाई सुनिन्छ सुन्दाखेरि तर इट्स पोसिबल सर होइन राम सर आज कुनै पनि मान्छे कुनै पनि ठाउँबाट एउटा मोबाइल एउटा ल्यापटप र इन्टरनेटको सहायताद्वारा त्यो व्यक्ति मिलिनियर बन्न सक्छ सर होइन त्यो पक्का हो हिजोको हिजोको हाम्रो पहिलाको जेनेरेसन जस्तो तपाईँको चाहिँ आज भनौँ न गाडी जग्गा घर भएर मात्र मिलिनियर बन्दैन आज जोसँग चाहिँ एउटा टेक्नोलोजीलाई परिचालन गर्ने चाहिँ आइडिया छ कन्सेप्ट छ होइन जोसँग चाहिँ त्यो विल पावर छ त्यो व्यक्ति मिलिनियर बन्न सक्छ हामीसँग पनि नेपाली मिलिनियरहरू त हुनुहुन्छ <laughs> तर we want to give birth us millionaire र यस्तो मिलिनियर्सहरू आज थुप्रै छन् होइन तपाईँको इन्टरनेटमा हामी गएर सर्च आउट गर्ने हो भने थुप्रै अनलाइन मिलिनियर्सहरू छन् बिलिनियर्सहरू छन् सो हाम्रो पनि सिम्पल यो हो कि किनभने अनलाइन भन्ने बित्तिकै धेरैले बिलिभ गर्दैन नि त अझै पनि स्टिल पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा होइन किन भन्दाखेरि विभिन्न स्क्यामहरू आए तपाईँले भन् अघि भनेर विभिन्न स्क्यामहरू आउँछन् अब त्यस्तो कुराले हामीलाई फसाद पारिदिन्छन् होइन हाम हामीले अब राम्रै प्रोग्राम गरे पनि सुरुमा त त्यही हो क्या इम्प्रेसन त फर्स्ट इम्प्रेसन त होइन जब चाहिँ एउटा हामी चाहिँ गरेर देखाउने हामी चाहिँ अनलाइनबाट पनि यस्तो कुराहरू चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ हामी स्ट्रेट रूपमा चाहिँ हामीले प्रुफ गर्ने हाम्रो चाहिँ कोसिस जारी छ र हामीले गर्दैछौँ गरिरहेछौँ कतिजनाले गर्नु पनि भएको छ सो सिम्पल इज द्याट र हाम्रो अब्जेक्टिभ उद्देश्य भनेको हाम्रो तिन चारवटा छ सबभन्दा सबभन्दा फर्स्टमा भनेको चाहिँ एजुकेसनल प्लेटफर्म हो ट्रेनिङ लिने ठाउँ हो दोस्रो भनेको चाहिँ वर्किङ प्लेटफर्म हो वर्किङ प्लेटफर्म पाइसके पछाडि इन्कम प्लेटफर्म त डेफिनेटली भइहाल्छ इन्कम अप्सन त पाइहाल्नुहुन्छ जस्तो कुनै इन्स्टिच्युटमा भनौँ न एउटा म्यानेजमेन्ट हस्पिटालिटी सेक्टर पढेको स्टुडेन्टले कुक गर्न चाहन्छ भने ऊ कलेजबाट आएर फेरि इन्स्टिच्युट जान्छ होइन प्र्याक्टिकालिटीको लागि अनि इन्स्टिच्युटमा जान्छ इन्स्टिच्युटले पनि चालिस पचास हजार लिन्छ ल तपाईँको बिस तिस दिन ट्रेनिङ दिन्छ तपाईँको ट्रेनिङ सक्यो सर्टिफिकेट दिन्छ फेरि पठाइदिन्छ त्यहाँ इन्स्टिच्युटले पनि वर्किङ प्लेटफर्म दिँदैन नि त होइन तर हामी यस्तो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न चाहन्छौँ जहाँ मान्छे आओस् सिकोस् र सिकिसके पछाडि त्यही प्लेटफर्ममा काम गरोस् र पैसा कमाओस् सर्भाइभ हुन सकोस् सो त्यो कारणले गर्दा हामी वर्किङ प्लेटफर्म इन्कम प्लेटफर्म पनि हामीले जेनेरेट गरिदिन्छौँ र तेस्रो भनेको चाहिँ launching platform sir launching platform कुनै पनि व्यक्तिसँग कुनै स्किल छ भने जस्तो हजुरसँग इङ्ग्लिसको राम्रो चाहिँ नलेज छ होइन मैले आज कति बोलिराख्दाखेरि मेरो इङ्ग्लिस पनि यस्तो र उस्तो भयो होला <laughs> होइन सो त्यो कुरालाई लिएर तपाईँले भनौँ न ट्युटोरियलहरू यहाँ लन्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ इभन तपाईँले कसरी आफ्नो त्यो स्किल्सलाई युट्युबमै बुस्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई सिक्नुहुन्छ यो यो यहाँ आइसके पछाडि होइन र यहाँभित्र यो विभिन्न इन्स्ट्रक्टरहरू हुनुहुन्छ जस्तो डक्टर ताराजी होइन तपाईँको थुप्रै इन्स्ट्रक्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले उहाँहरूले यो प्रोग्राम युवाहरूले भनौँ न यहाँ एफिलिएट भइसके पछाडि नै उहाँहरूले चाहिँ लन्च गर्नुभएको होइन तपाईँको यो एडिटिङ गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ डिजाइनिङ गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ सेयर मार्केट दिने साथीहरू हुनुहुन्छ होइन सो जो एफिलिएट बन्नुहुन्छ उहाँले यहीँभित्र लन्च गरेर आफ्नो प्रोग्रामहरू लन्च गरेर उहाँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त नेक्स्ट तपाईँको प्यासिभ इन्कम बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले पनि भोलि सक्नुहुन्छ डेफिनेटली कुनै सब्जेक्टमा है सो यहाँ ओभरअल यो प्लेटफर्ममा आउनु भनेको चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा लेभलबाट प्रोग्राम गर्नु भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि इट्स योर ओन तपाईँको आफू आफूले चाहिँ एउटा ओनरसिप हो सर होइन किनभने यो कुनै पर्सनल ब्रान्डिङ हामीले बनाइरहेको छैनौँ कि यो कुनै पनि पर्सनल ब्रान्डिङ बनाए बनाएका होइनौँ बनाएको छैनौँ र बनाउँदैनौँ पनि होइन बनाउँदैनौँ पनि किनभने यो यस्तो प्लेटफर्म बनाउन चाहन्छौँ हामी जहाँ चाहिँ नर्मल पिपुलहरू आएर चाहिँ ओनरसिप लिएर चाहिँ काम गर्न सकोस् कमाउन सकोस् होइन त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ हामी चाहिँ प्लेटफर्म डिजाइन गर्न चाहन्छौँ जस्तो तपाईँको यहाँ त्यो कारणले गर्दा पनि हामीले कसैको पर्सनल ब्रान्डिङ नहोस् भनेर नै हामीले कुनै पनि यहाँ सोसल लिङ्कहरू कुनै पनि कुराहरू हामीले चाहिँ यहाँ राख्दैनौँ जस्ट इन्स्ट्रक्टर आउँछ कोर्स लन्च गर्छ सक्छ होइन उसको तपाईँको त्यहाँ यहाँभित्रको मेम्बर्सहरूले प्रमोट गर्छ अथवा चाहिँ तपाईँको आफैले पनि प्रमोट गर्न सक्छ यहाँभित्र होइन सिकिसके पछाडि आफैले पनि प्रमोट गर्न सक्छ विथ जसले गर्दाखेरि ऊ आफैलाई प्यासिभ इन्कम त बिल्ड भयो होइन जस्तो यहाँभित्र एडिटिङको ट्रेनिङ लन्च गर्नुभएको भाइले दुई चारवटा महिनामा यहाँभित्रकै मेम्बर्सले उस उहाँको कोर्स प्रमोट गर्नुभयो भने त प्यासिभ इन्कम आयो नि त आउँछ नि त गरी पनि राख्नु भएको छ होइन सो त्यो हो प्यासिभ इन्कम भनेको चाहिँ र यस्तो सिस्टम हामी चाहिँ दिन चाहन्छौँ हाम्रो टिमलाई सो लन्चिङ प्लेटफर्म त्यो हो सो अर्को भनेको चाहिँ मैले अघि थोरै भनिहालेँ स्मल बिजनेस हाउ हाउजेसहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी डिजिटल्ली ग्रो हुने भन्ने कुरा चाहिँ यो प्लेटफर्मको सहायताद्वारा चाहिँ हामी हेल्प गर्छौँ हामी प्लेटफर्म दिन्छौँ सफ्टवेयर दिन्छौँ ट्रेनर दिन्छौँ सिस्टम दिन्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एन्टरप्रिन्यर्स सोलोप्रिन्यर्सहरूले चाहिँ आफूलाई ग्रोथ गर्नको लागि चाहिँ मद्दत पुग्छ र अघि हामी सरले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हामीसँग चारवटा लेभलको प्रोग्रामहरू छ सर होइन एफिलिएट बनेर हामीसँग आबद्ध भएर काम गर्नका लागि होइन भोलि होइन यो विभिन्न सोर्सेसहरू इन्कम सोर्सेसहरू बनाउनका लागि चारवटा लेभलको प्रोग्राम हामीले डिजाइन गरेका छौँ नम्बर वान भनेको चाहिँ प्रिमियम भर्जन भनेर हामीले चाहिँ डिजाइन गरेका छौँ यो प्रिमियम भर्जनमा सिक्सटिन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टीको ट्रेनिङ छ यसमा भोलि इन्टरनेसनल्ली म नेपालमै बसेर युएस अथवा चाहिँ अस्ट्रेलिया यो ठाउँहरूमा एफिलिएट गर्छु एफिलिएट बिजनेस गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो ठाउँहरूमा पनि एफिलिएट बिजनेस गर्ने प्लेटफर्म हामी दिन्छौँ पहिलो दोस्रो भनेको होइन त्यो लेभलमा म जा जाँदिनँ अथवा सक्दिनँ सबैले अब इङ्ग्लिस खत्रै बोल्छन् सबैले खत्रै गर्छन् भन्ने त छैन नि त होइन सो आफ्नै मातृभाषामा आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा सिम्पली सिक्ने र गर्ने पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला सो उहाँहरूलाई हामी आफ्नै प्लेटफर्म हामीले साइमोन जोन डट कम दिन्छौँ होइन जसले गर्दा आफ्नै भाषामा एफि तपाईँको चाहिँ अनलाइन एफिलिएट बिजनेस सिक्न सक्छन् अनलाइनको विभिन्न सिस्टमहरू सिक्न सक्छन् र काम गर्न सक्छन् होइन यस्तो प्रिमियम भर्जनमा हाम्रो यो प्रोग्रामहरू छ होइन बाहिरको program plus Nepali social media platform जस्तो Facebook LinkedIn training Google training email marketing training तपाईँको चाहिँ यो WhatsApp Viber TikTok Telegram Snapchat Reddit यो ट्रेनिङहरू पाउनुहुन्छ र प्लस एफिलिएट बिजनेसको त डेफिनेटली पाउने नै हुन्छ किनभने हाम्रो मेन मोटो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एफिलिएट बिजनेस गर्ने हो होइन एफिलिएट बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो सो एफिलिएट बिजनेसको विषयमा त पाउनुहुन्छ नै सो ओभरअल ओभरअल यो तपाईँको चाहिँ सिक्सटिन थाउजन्ड फाइभ फिफ्टीको ट्रेनिङमा चाहिँ फिफ्टी फाइभ थाउजन्ड प्लसको ट्रेनिङहरू चाहिँ हामी इन्क्लुड गरिदिन्छौँ कि कसरी चाहिँ यति धेरै ट्रेनिङ एभाइलेबल भयो त भन्दाखेरि डिजिटल्ली भएको हुनाले सर है फिजिकल्ली भएको भए मैले तपाईँलाई भनौँ न तपाईँ एबिसिडी जोलाई जुन चाहिँ म ट्रेनिङ दिन्छु कुनै एक दुईवटा टपिक्स दिए पछाडि सक्यो जस्तो युट्युबको ट्रेनिङ दियो ब्लगको ट्रेनिङ दियो सक्यो क्या होइन किनभने मेरो कस्ट धेरै छ नि त मैले बेहोर्नु पर्ने कस्टहरू धेरै छ मैले सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ होइन यहाँ त अझ धेरै इन्क्लुड नरहेछ सर होइन अझ यहाँ छुटेको कुरा तपाईँले ब्लगिङ ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ है भर्जनमा होइन यो चाहिँ तपाईँको ब्लग ब्लगिङ ट्रेनिङ कहाँ छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने यही भर्जनमा चाहिँ तपाईँको ब्लगिङ ट्रेनिङ तपाईँले पाउनुहुन्छ यो ट्रेनिङ यस पछाडि अर्को भनेको तपाईँले यही भर्जनमा तपाईँले यो ब्लगिङ ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ होइन सो ब्लगिङ ट्रेनिङको नर्मली ब्लगिङ ट्रेनिङ मात्र नभएर ब्लग डिजाइन गरेको पन्ध्र हजार लिएको पनि देखाएको छु खुद आफ्नै आँखाले यहाँ लेक साइडमा होइन पोखरामा होइन भने यो त हामी त माछा मारेर एकचोटि खु खुलाउने त होइन नि त हामी त माछा मार्न सिकाउने हो नि त भन्छ नि माछा मारेर एकचोटि खुवाउन खुवाइयो भने एकचोटि खायो सक्यो तर माछा मार्न सिकायो भने जिन्दगीभरि खान्छ जिन्दगीभरि उसले माछा मारेर खान सक्छ हामी चाहिँ यस्तो अप्सन दिन दिन चाहन्छौँ दिन्छौँ कि उसलाई माछा मारेर खुवाउने होइन माछा मार्न सिकाउँछौँ जसले गर्दा जिन्दगीभरि उसले चाहिँ त्यो कामहरू गरेर चाहिँ इन्कम सोर्सहरू चाहिँ बिल्ड गर्न सकोस् होइन सो यस्तो ट्रेनिङ्सहरू चाहिँ सिक्सटिन थाउजन्डको ट्रेनिङमा यो विभिन्न ट्रेनिङहरू इन्क्लुड हुन्छ अर्को सिल्भर भर्जनको सेकेन्ड छ जहाँ बाहिरको काम प्रोग्राम गर्छु भन्नुहुन्छ भने बाहिरको प्रोग्राम पनि यसमा इन्क्लुड हुन्छ नेपालकै प्रोग्राम गर्छु भन्नुहुन्छ भने हाम्रै एसबिसी नै गर्न सक्छ उसले जहाँ चाहिँ तपाईँको प्रिमियम भर्जनको फ्री पाउँछ यसमा थप थप हुने भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो फनल ट्रेनिङ इन्क्लुड हुन्छ फनल विशेष गरेर हामी अनलाइन बिजनेस यो एफिलिएट बिजनेस गर्नेहरूको लागि अझ बढी बढी महत्त्वपूर्ण छ यो एफ यो फनल ट्रेनिङ सो त्यो कारणले गर्दा अहिले त तपाईँको फनललाई अब नेपालमा त छैन तर आउट अफ कन्ट्री हेर्ने हो भने होटेलियर्सहरूले रेस्टुरेन्ट्सहरूले यो फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूले पनि तपाईँको फनललाई बढी प्रयोग गरिराखेको हुन्छन् त्यस्तै हामी यो अनलाइनमा सक्सेस हुनको लागि यो तपाईँको भनौँ न यो पासिभ इन्कममा लानको लागि चाहिँ यो फनल ट्रेनिङ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ जुन कुरा चाहिँ हामी थर्टी फाइभ थाउजन्डको ट्रेनिङमा इन्क्लुड गर्छौँ नेक्स्ट भनेको चाहिँ आफ्नै पर्सनल ब्रान्डिङ गर्न चाहन्छ आफ्नै पर्सनल वेबसाइट बनाउन चाहन्छ साइमोन जोन जस्तै अर्को वेबसाइट बनाउन चाहन्छ भने उसले चाहिँ आफ्नै वेबसाइट पनि बनाउन सक्छ होइन बनाउन सिकाउँछौँ है सो सिक्छ सो गरेर तपाईँको चाहिँ थर्टी फाइभ थाउजन्डमा चाहिँ वान लाख एट थाउजन्ड बराबरको ट्रेनिङ चाहिँ एडेड हुन्छ यो डिजिटल्ली रेकर्डेड ट्रेनिङहरू चाहिँ एडेड हुन्छ gold version sixty five thousand five hundred फिफ्टीको यसमा इन्टरनेसनली र नेसनली बोथ इन्क्लुड हुन्छ बाहिरको पाँच सय डलर बराबरको ट्रेनिङ एक्सेस हुन्छ र नेपाली प्रोग्रामहरू चाहिँ प्रिमियम भर्जन सिल्भर भर्जन सबै एक्सेस हुन्छ यसमा थप हुने भनेको चाहिँ तपाईँको स्टक मार्केट मैले अघि तपाईँले थोरै सेयर गरेँ स्टक मार्केटको विषयमा ट्रेनिङ इन्क्लुड हुन्छ यसमा सर अनि अर्को भनेको चाहिँ पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ तपाईँको इन्क्लुड हुन्छ तपाईँको डक्टर ताराजी तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला चिन्नुहुन्छ होइन उहाँले तपाईँलाई डाइरेक्टली पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ दिनुहुन्छ मजासँगले र ओभरअल उहाँले नट ओन्ली पब्लिक स्पिकिङ मात्र नभएर धेरै यो हाम्रो पर्सनालिटी ग्रोथलाई हेल्प हुने धेरै नै ट्रेनिङहरू उहाँले दिनुहुन्छ होइन थुप्रै कुराहरू दिनुहुन्छ सो त्यो कारणले गर्दा उहाँले यो ट्रेनिङ तपाईँलाई दिनुहुन्छ युट्युब ट्रेनिङ एडभान्स लेभलमा तपाईँले पाउनुहुन्छ यसमा दुई मत छैन होइन यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो युट्युब ट्रेनिङ छ यो मजाले तपाईँले एक्सेस पाउनुहुन्छ यसमा युट्युब ट्रेनिङ अर्को भनेको तपाईँले ग्राफिक डिजाइन पाउनुहुन्छ अब बेसिक त तपाईँले प्रिमियम भर्जनमा पनि पाउनुहुन्छ तर एडभान्स लेभलमा पनि तपाईँले चाहिँ कसरी अब आजको समयमा सोसल मिडिया प्लेटफर्म्स ड्राइभ गर्नको लागि त ग्राफिक डिजाइनै हो बेसिक कम्पलसरी बेसिक फाउन्डेसन भनेको होइन सो त्यसको लागि कसरी यसलाई चाहिँ राम्रो ढङ्गबाट डिजाइन गर्न सकिन्छ यो कुराहरू तपाईँले पाउने भयो ग्राफिक्स डिजाइन अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टेप बाई स्टेप यो नेपाली यो ट्रेनिङहरू त तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ यसमा यसमा इन्क्लुड भइहाल्छ प्लस गर्दाखेरि चाहिँ one lakh thirty eight thousand training चाहिँ तपाईँको सिक्सटी फाइभ थाउजन्डको लेभलको ट्रेनिङमा चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ तपाईँलाई है र last but not least diamond भर्जनको वान लाख ट्वेन्टी सिक्स थाउजन्डको ट्रेनिङ इलेभेन हन्ड्रेड डलर बराबरको बाहिरको एफिलिएट प्रोग्राम र यसमा मेरो पर्सनल्ली पनि एकदम फेभरेट प्रोग्राम हो यो एकदमै फेभरेट प्रोग्राम हो किनभने मभन्दा निकै कयौँ एक्सपिरियन्स गेन गरिसकेको तपाईँको अर्बौँ खर्बौँमा चाहिँ एउटा कम्पनीलाई ड्राइभ गरिसकेको व्यक्तिहरूले यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ बिजनेस ट्रेनिङ दिनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दा पनि तपाईँको यो फेभरेट ट्रेनिङ हो यो सो अर्को भनेको अपकमिङ जति पनि यो ट्रेनिङमा आइसके पछाडि जति पनि अपकमिङमा ट्रेनिङहरू आउँछ होइन चालिस हजार पचासवटा सयवटा दुई सयवटा जति पनि प्रोग्रामहरू आउँछ ट्रेनिङहरू आउँछ सबै फ्रीमा एक्सेस हुन्छ सबै फ्रीमा एक्सेस पाउनुहुन्छ सो त्यो चाहिँ त्यो कारणले पनि मेरो चाहिँ यो फेभरेट प्रोग्राम हो र यसमा एउटा प्रोग्राम छ कि म एकदम एउटा एनआरएन टिमले ड्राइभ गर्नुभएको यो मिसन मिलिनियर भन्ने ट्रेनिङ छ यो छुट्टै टपिक्समा हो होइन भोलि तपाईँ आए पछाडि यो यो विषयमा हामी कुरा गरौँला यो एकदम नेक्स्ट लेभलको अबको भनौँ न अबको two five years ten years हाम्रो इकोनोमी कसरी ड्राइभ हुँदैछ होइन विभिन्न कुरालाई लिएर यहाँ हाम्रो ट्रेनिङ हुन्छ अनि फेभरेट ट्रेनिङ छ यो होइन जुन चाहिँ डायमन्ड भर्जनको ट्रेनिङमा इन्क्लुड हुन्छ र ओभरअल तपाईँको टिम कोलाबरेसन गर्न चाहन्छु भन्नु चाह भन्नुभयो भने त्यो टिम कोलाबरेसन पनि यसमा हुन्छ र ओभरअल गर्दाखेरि यो चा तपाईँको three lakh eighty nine thousand वर्थको यो ट्रेनिङ तपाईँलाई इन्क्लुड हुन्छ डायमन्ड भर्जनमा र यो कुनै पनि एउटा कुनै पनि एउटा लेभल एउटा प्लेटफर्म एउटा प्रोग्रामबाट तपाईँले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रोग्रामहरू र फर योर सक्सेस हामीले यहाँ कमिटमेन्ट गरेका छौँ हामी देखाउँछौँ पनि होइन तपाईँलाई देखाउँछौँ के हुन्छ स्टेप वानमा स्टेप टूमा होइन जस्तो एफिलिएट बिजनेसको कुरा गऱ्यो एफिलिएट बिजनेसमा के हुन्छ step one step two step three देखाउँछौँ हामी सिकाउँछौँ यहाँभित्र र हामी गराउँछौँ जसले गर्दा तपाईँको सक्सेस एचिभ गर्न चाहिँ मद्दत पुग्छ राइट सो म चाहिँ बढी भविष्यमा तपाईँ सस्टेनेबल सस्टेन हुने हिसाबले तपाईँ बढ्नुहुन्छ भने हाईबाट ब बढ्न मेरो रिकमेन्ड गर्छु तपाईँलाई किनभने ट्रेनिङ वाइज हरेक हिसाबले इन्कम वाइज ट्रेनिङ वाइज धेरै हिसाबले चाहिँ हाई ट्रेनिङमा धेरै कुराहरू छ सो हाई ट्रेनिङ गर्नु भनेको हाई इन्कम गर्नु हाई ट्रेनिङ गर्नु भनेको चाहिँ लो ट्रेनिङ सबै चाहिँ फ्री पाउनु होइन कम्पेन्सेसन प्लानहरू सबै कुराहरू चाहिँ पाउनुभयो होइन र अर्को चाहिँ why digital training is more better better than physical training तपाईँलाई म थोरै प्रश्न गरेँ किन चाहिँ डिजिटल ट्रेनिङ चाहिँ भनौँ न साइमोन जोनमा यसरी डिजिटल्ली रेकर्डेड गरेर ट्रेनिङ लिनु चाहिँ के फाइदा छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई डिजिटल ट्रेनिङमा चाहिँ के हुन्छ भने अब अघि नै भनिसक्नुभयो हिजो पनि मैले भिडियो हेरेको थिएँ डिजिटल ट्रेनिङमा अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ Uh, अब अहिले पनि सम्भव भयो है सबैभन्दा ठुलो advantage it is possible now and if it was physical it was not possible होइन अब दस बजे कहाँ जाने त एघार बजे घर फर्किने कुरा भएन एउटा चाहिँ त्यो बेनिफिट भयो सेकेन्ड बेनिफिट भने चाहिँ अब कस्ट लाग्दैन म बाह्र बजे पनि तपाईँले भन्नुभयो कुरा अब रेकर्डेड छ रेकर्डेड कुरा मैले पढ्न सक्छु त्यसलाई मैले दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ हेर्न सक्छु मैले जस्तै अब पहिला भनेको कुरा भन्नु न भन्दा त रिस उठ्छ नि त अब मैले त्यो रेकर्ड गरेको कुरा चाहिँ फेरि रिवाइन्ड गरेर फेरि हेर्न सक्छु सेकेन्ड थर्ड कुरा भने चाहिँ अब चिफ पनि भयो चिफ चिफ पनि भयो किनभने अब जहाँ बसेर अब अमेरिकाकै कोर्स पनि हामीले लिन सक्यौँ मात्र त्यसलाई जाने कसरी भन्ने कुरा थाहा भएन अरू कुरा भनेको त्यही चिफकै कुरा भइहाल्यो अरू कुरा म जसरी बस्न पनि सकेँ जे जे भन्नुभयो एकदम एब्सोल्युट राइट हुनुहुन्छ इट सिम्स कि तपाईँको कति कन्सन्ट्रेट भएर तपाईँ लागिराख्नु भएको छ र कति कन्सन्ट्रेट भएर काम गरिराख्नु भएको छ सो डेफिनेटली तपाईँले जे जे भन्नुभयो त्यही नै हो location freedom time freedom any time तपाईँले ट्रेनिङ लिनुहोस् नो म्याटर तपाईँसँग एउटा फेसबुकमा हाल्ने जस्तै त यो युजर नेम र पासवर्ड तपाईँले पाउने हो होइन कसै हाल्ने हो पासपोर्ट तपाईँसँग हुन्छ त्यहाँ बनाइसके पछाडि यसरी मेरो युजर नेम र पासवर्ड हुन्छ म जान्छु म पनि हेर्छु सर म म पनि फ्री हुँदाखेरि यहाँभित्र छिर्छु यहीँको म म्याक्सिमम् बिजनेस ट्रेनिङ यहीँको हेर्छु सर है अब कुनै जाँचो पाँचो समयमा अब कुनै बेला युट्युबमा जाने हो छुट्टै कुरा हो तर यहाँको सिरिज म पनि हेर्छु होइन सो एनी टाइम हामीले ट्रेनिङहरू लिन सक्छौँ लोकेसन फ्रिडमहरू भयो होइन लाइफ टाइम एभाइलेबल ट्रेनिङ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको भोलि तपाईँको हाम्रो छोरा छोरी नाता नाति नै होला नि त होइन उहाँहरूलाई पनि इभन यो ट्रेनिङ यो प्लेटफर्म दिन सक्यो होइन अर्निङ अपर्च्युनिटी यसमा भयो तपाईँले एनी टाइम अघि भन्नुभयो जस्तै तपाईँले रिप्लेलाई चाहिँ गर्न सक्नुभयो होइन no added any more cost कुनै पनि चाहिँ कस्टहरू एडेड हुँदैन न कि तपाईँको ट्रेनिङ जर्नीमा तपाईँले यहाँभित्र कुनै एउटा ट्रेनिङ लिइसके पछाडि तपाईँको यसको पैसा उसको पैसा छैन यसमा जस्ट तपाईँले काम गर्ने यहाँको सिस्टमहरूमाथि र यही कुराहरू नै हो र केही साथीहरूले धेरै राम्रो कमाउनु भएको छ है लाइक थुप्रै स्टुडेन्ट्सहरूले कमाउनु भएको छ गर्नुभएको छ जसमध्ये एकजना मनिषाले पनि यो बहिनी एघार कति बाह्र पढ्दैछ निकै राम्रो गाउनु भएको छ उहाँले अर्को कामदेव गिरी हुनुहुन्छ मोहन गिरी वीरेन्द्र खड्का उहाँले त कोर्स नै लन्च गर्नुभएको छ यहाँभित्र ग्राफिक्स डिजाइनको कोर्स लन्च गर्नुभएको छ लन्चिङ प्लेटफर्म अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ होइन लन्च गर्नुभएको छ उहाँले र गोविन्द पाण्डे होइन उहाँले आठ दस लाख नै कमाउनु भयो एफिलिएट बिजनेस अहिले अहिले बढी उहाँ बढी चाहिँ फोकस चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङमा हुनुहुन्छ बढी फोकस उहाँको डाइरेक्ट सेलिङमा तर उहाँले मैबाट एफिलिएट बिजनेस सुरु गरेर सिकेर चाहिँ आफ्नो जर्नी तय गर्नुभएको थियो ममता शाह होइन विजय कुमार होइन विजय कुमारले पनि यहाँभित्र वर्ड प्रेसको वेब कोर्स लन्च गर्नुभएको छ होइन सो धेरै छन् होइन यो टेस्टमोनियल्सहरू छ होइन पहिले पठाइदियो भने तपाईँले टन्नै हुन्छ है छ गरिराख्नु भएको छ र हाम्रो चाहिँ यो कुराहरू छ र त्यस पछाडि बाँकी भनेको चाहिँ केही क्वेसनहरू तपाईँको छ भने अब थोरै हामीले इन्कम सोर्सको विषयमा पनि खास म तपाईँलाई स्पष्ट बनाउन चाहन्छु यस पछाडि र हेभ यु इन्जोय सेसन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सेसन रमाइलो लाग्यो <laughs> एकदम रमाइलो लाग्यो सुरु सुरुमा अब एक्ज्याक्टली गर्नु भन्नुपर्दाखेरि सुरु सुरुमा हिजो मैले भिडियो हेरेकै कुराहरू के के दोहोरिएको थियो अनि सेकेन्डमा म चाहिँ अझै एकदमै धेरै क्युरियस भइरहेको थिएँ जस्तो अब के अब के अब के अब के भन्नुहुन्छ होइन अब यो पछाडि मैले खोजेको कुराहरू आउँछ कि आउँदैन त्यो कुरा भइरहेछ अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो ठ्याक्क फेरि पनि क्या त्यो गोवन सरको टक्क पालबाट निक्लेर चाहिँ कोही आए आएन भने फेरि हेर्छ होइन अनि त्यसपछि कोही छैन भने फेरि भित्र आउँछ नि <laughs> त्यो त हेरिरहने हेरिरहने सेन्समा हेरिरहने सेन्समा नै म बसिरहेको छु स्टिल त्यो कौतलता चाहिँ एकदम आइराखेको छ कतिखेर सिक्ने अझै मलाई धेरै कुराहरू थाहा भइराखेको छैन जस्तो के कुरा थाहा भइरहेको छैन भने अब म ट्रेनिङमा छिर्नु पऱ्यो होइन सर अब म ट्रेनिङमा छिर्नु पऱ्यो अब त्यो ट्रेनिङमा पस्दाखेरि अब मैले थाहा पाउनु पर्ने कुरा भनेको जस्तो मैले त्यहाँ गइसकेपछि how much I will be able भन्ने कुरा पनि त्यहाँ रहन्छ जस्तो मैले म अपवर्कमा पनि गएको मान्छे हो कि अपवर्क भन्ने थाहा छ सरलाई थाहा अपवर्कमा मैले प्रोफाइल हालेको छु अब त्यो अपवर्कमा मैले प्रोफाइल हाल्दै गर्दाखेरि त्यसमा कन्टेन्ट बनाउन जान्ने त्यसलाई चाहिँ मेरो एकाउन्टसँग लिङ्क गराउन जान्ने मैले डलरमा पैसा कमाउन जान्ने मैले त्यहाँबाट कनेक्ट कनेक्ट भन्दो रहेछ क्या त्यहाँनिर त्यो कनेक्टहरू आउने त्यसपछि म फिभर डट कममा गएँ फिभरबाट मैले लात खाएको छु त्यहाँ स्क्यामहरूबाट होइन मैले काम गरेको छैन त्यही पनि लात खाइसकेँ ती कुराहरू चाहिँ म जान्दछु कि जान्दिनँ भन्नेमा चाहिँ म मलाई एकदमै तनाव छ अब यो फेसबुक मोनिटाइजेसन युट्युब मोनिटाइजेसन युट्युबमा मैले भएको कुरा चाहिँ मैले क्वालिटी भिडियो बनाउन नसक्नु फर्स्ट अफ अल त्यसपछि मैले सब्सक्राइबर र मोनिटाइजेसन गर्न नसक्नु तर मैले गर्न त सक्छु जस्तो लाग्यो किनकि मसँग स्टुडेन्टै छ दुई हजार तिन हजार मोनिटाइज गर्न नसक्नु त्यो त्यो क्वालिटी नपुगेर त हो यी कुराहरू चाहिँ ममा रहेको छ मलाई मलाई जान नजान्ने भनेको जस्तो त्यो जस्तो त्यो के भन्छ विदेशी जुन पैसा आउँछ त्यो हाम्रो ब्याङ्कसँग कनेक्सन <laughs> गराउनु अनि त्यस पछाडि गएर हामीले गर्दै गर्ने अघि भन्दै गरेको फेसबुक सबैभन्दा पहिला त मलाई त बेसिकै कुरा सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जुन फर्स्टको भन्नुभयो नि सिक्सटिन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड त्योभित्र बेसिक सिक्दै गएपछि कतिपय कुराहरू चाहिँ पानीको गहिराईभित्र नपुगिकन चाहिँ नडुबिकन अथवा त्यहाँ नगइकन यसले यति भरमा यसरी गइन्छ भनेर भन्दैमा चाहिँ चाल्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन आफै डुब्नु पर्यो अनि चाल्न सक्छ कि सक्दैन त्यो हेर्नु पर्यो अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ है जबसम्म स्विमिङमा हाम फालिँदैन तबसम्म <laughs> चाल्ने भनेर त कहाँ सिकिन्छ र होइन डुबेर पानी खाएर सिद्धिनु पनि सकिन्छ right uh, हजुर सो मेरो second question have you seen the potentiality for the crazy making money online के obviously potentiality त कति कति त्यही भएर म यहाँ छु मैले सायद खाना पनि खाएको छैन मैले खानै खाएको छैन सायद होइन म खानै खाएको छैन साढे दस भयो <laughs> जब खाना खाँदा नौ बज्थ्यो होइन यसको मतलब यो पोटेन्सियालिटी छ from here I can know something भन्ने कुरा मैले जानिरहेको छु त्यसैले म यहाँ छु त्यो चाहिँ एकदमै हो So are you excited to put into action what I have oh, oh, put कुनै पनि कुराहरू अब यत्रो समयसँग गरिसकेपछि एक्सनमा नआउने भन्ने कुरा भयो होइन त्यसको लागि टाइम लाग्छ टाइम चाहिँ लाग्छ पुटिङ इन एक्सन चाहिँ रहन्छ तर मैले कसरी सिक्ने अझै म त क्युरियस छु नि त जस्तो सरले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले ब्लग बनाउँदाखेरि मेरो ब्लग हेर्छ कि हेर्दैन त्यो कुरा त तनाव छ नि त म पब्लिक स्पिकर बन्दै गर्दा गर्दाखेरि मेरो चाहिँ कसैले बोली नसुनिदिने हो कि त्यो कुराहरू त तनावमै रहन्छ नि युट्युब बनाउँदै जाँदा सब्सक्राइबर नबन्ने हो कि होइन जस्तो म अपरमा छु still I haven't work any work होइन मेरो एकजना सरले काम गर्नुहुँदो रहेछ अनि उहाँ उहाँले मलाई बताउन सकिराख्नु भएको छैन उहाँ बताउनुहुन्न या बताउनुहुन्न या के हो के हो मैले कुरै बुझिरहेको छैन र मलाई यो छ कि म पनि गर्न सक्छु भन्ने छ अब सक्दिनँ पनि भन्ने छ किनभने म मसँग त वर्कको पर्फर्मेन्स छैन नि त मैले देखेर मात्रै अरूले स्विमिङ गर्दाखेरि चालेको मात्रै देखेर म सक्छु भनेर भएन नि म त्यहाँभित्र जानु पऱ्यो त्यसपछि अब त्यस पछाडि ती कुराहरू छ अब ती कुराहरूमा म एबल बन्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने चाहिँ मलाई स्टिल अब सरले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मोटिभेसनको पाटो त एकदम स्ट्रङ छ सरको है सर मोटिभेसन <laughs> अब त्यो प्र्याक्टिकल्ली त मलाई बनाउन सक्नु पऱ्यो नि त जस्तो हाम्रो कलेजमा एउटा थियो के छ भने कुनै पनि सेक्सनमा गयो कोही राम्रो विद्यार्थीलाई पढायो ठिक छ होइन अनि उसले के भन्छ भने तपाईँले जान्नेलाई पढाउनु भएर के भएर जान्ने त आफै पढ्छ नि जान्ने त जहिले स्कलरसिपबाट अगाडि बढ्छ नि तपाईँले जिरोलाई हिरो बनाउनु भयो भएन that is the most important thing भन्छ क्या त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि म त अब जिरै छु त्यसैले म यहाँ आइरहेको छु मैले पहिला पनि कति छ सात महिना अगाडि तपाईँसँग कुरो गफ गरे हो फेसबुकमा तर म तर यसरी पुटिन टु एक्सन भएन क्या पुटिन टु एक्सनमा आइएन क्या त्यतिखेर पनि अब अहिले म आएको छु अब यो पुटिङ इन्टु एक्सन त्यो जिरोबाट म हिरो भन्नु <laughs> पर्यो मैले त्यो ट्रेनिङ लिएँ छिरे पछाडि अब एक्सनमा गयो राइट एक्सन अनि त्यस पछाडि बाँकी जुन अब स्किल्स डेभलप भयो त्यहाँ अनि त्यस पछाडि फेरि एक्सनभित्र पनि तपाईँले नेक्स्ट एक्सन लिनुहुन्छ अनि that is that brings result होइन अब थोरै हामी इन्कम स्ट्रिम्सको विषयमा कुरा गरौँ न त सर है how many types of income are giving affiliate business affiliate business हाम्रो जुन चाहिँ एसपेसी यो साइमन जोन डट कमले चाहिँ कति टाइप्सको इन्कम स्ट्रिम्सहरू चाहिँ दिइराखेको छ त्यो विषयमा थोरै कुरा गरौँ हामी त्यस पछाडि गर्छौँ so income number one type number one income streams भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँभित्र चाहिँ एफिलिएट बिजनेस मात्र गरेर पनि तपाईँले इन्कम सिस्टम डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले एफिलिएट बिजनेसमा एक्टिभ इन्कम पनि हुन्छ फेरि एक्टिभलाई तपाईँले प्यासिभमा पनि तपाईँ तपाईँले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यो कारणले गर्दा तपाईँले जस्ट एफिलिएट बिजनेस मात्र यहाँभित्र तपाईँले ड्यासबोर्ड सबै कुराहरू बनाउनु भयो जस्ट एफिलिएट बिजनेस मात्र तपाईँ गर्न सक्नुभयो भने पनि मजाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ यो भित्र नम्बर वान किनभने एफिलिएट एफिलिएटर एफिलिएट मार्केटरहरूलाई हामीले नाइन्टी पर्सेन्टदेखि वान हन्ड्रेड पर्सेन्टसम्मको मार्जिन मार्जिन र प्रफिट दिन्छौँ होइन त्यो सिस्टमको प्रडक्ट र सर्भिसहरू चाहिँ हामीसँग प्लेटफर्म्सहरू चाहिँ हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दा नम्बर वान भनेको जस्ट एफिलिएट मार्केटिङ गरेर मात्र तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले do the project what you learn from the courses होइन अघि तपाईँले भनिराख्नु जस्तो यहाँ थोरै म्याच भयो जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो तपाईँले एक्सन विभिन्न एफिलिएट एफिलिएटमा चाहिँ एउटा सिस्टम बनाउने हो माथिको एफिलिएट बिजनेसमा चाहिँ होइन बडी प्रोजेक्ट्सहरू गर्ने फाइबरहरू तपाईँको जुन फाइबरहरू भन्ने कुरा चाहिँ यसमा पऱ्यो होइन तपाईँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरू गर्ने हो सब्मिट गर्ने हो सिक्ने हो होइन दोस्रोमा भनेको चाहिँ डु दि प्रोजेक्ट्स तपाईँले यहाँभित्र फेसबुक गर्नुहुन्छ युट्युब गर्नुहुन्छ इन्स्टा गर्नुहुन्छ होइन ब्लग गर्नुहुन्छ सो त्यो चाहिँ के हो त प्रोजेक्ट्स हो तपाईँले त्यो प्रोजेक्ट्सहरू गरेर पनि तपाईँले चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँले जान्ने जानिसके पछाडि एबिसिडीले पनि भन्ला सम सर्टेन चार्ज ला लिनु होला होइन डिजाइनिङको केसमा भयो होइन एडिटिङको केसमा भयो विभिन्न केसमा चाहिँ तपाईँले प्रोजेक्ट्स गरेर पनि तपाईँले इन्कम सिस्टम बनाउन सक्नुहुन्छ दोस्रो होइन लाइक यसमा चाहिँ हाई कम्पिटिसनदेखि नै हाम्रो यो नेपालीले पाउँदैन पाएको अथवा प्रोफाइल पाइरहेकोले चाहिँ एकदम एक्सट्रिम पाइरहेको त्यो देखेँ त्यो हुनाले गर्दा वर्षौँ वर्षौँ डिमोटिभेटेडतिर पनि लाग्ने देखियो हामी फाइबरतिर जाँदैन हामीले आफ्नै लोकल प्रोजेक्ट्सहरू पनि गरे भयो यो तपाईँले स्किल सिकिसके पछाडि त फाइबर पनि त्यही प्रोजेक्ट गर्ने नै त हो नि त्यहाँ गएर किन अहिले त अब यही लोकल एरियामा पनि चाहिँ छन् होइन इभन हामीले एउटा साइमोन जोन डट कममा यो फ्रिल्यान्सिङ सेक्सन बनाइराखेका छौँ जुन चाहिँ यहीँभित्र सिकेको व्यक्तिले यहीँभित्र फ्रिल्यान्सिङ गर्न सकोस् भनेर यो हामीले चाहिँ यो अप्सन बनाउँदैछौँ होइन सो प्रोजेक्ट दोस्रोमा चाहिँ यो टाइपको तेस्रोमा चाहिँ इन्कम तेस्रो इन्कम टाइप चाहिँ तपाईँले एक्टिभ टु प्यासिभमा लान सकिने भनेको चाहिँ टिचिङ कोचिङ कन्सल्टिङ बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ सर बुझ्नु भयो नि तपाईँ आफ्नै आफैसँग स्किल छ भने त्यसलाई त बढाउन सक्नुहुन्छ हुन्छ इभन तपाईँले यही साइमोन जोन डट कम कोही कोर्सलाई तपाईँले सिकेर यसलाई नै एज अ कोचिङ र कन्सल्टिङ बिजनेसको रूपमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ राइट यो कोचिङ र कन्सल्टिङ विशेष गरेर यो लकडाउन यो पेन्डामिकको समयमा एकदमै फर्स्ट आएको पनि छ फर्स्ट आएको पनि छ सो कोचिङ र कन्सल्टिङलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा बिजनेसको रूपमा चाहिँ तपाईँले लान सक्नुहुन्छ तेस्रो तपाईँले इन्कम सोर्स बनाउने सोर्समध्ये तेस्रो कसैले कुनै भनौँ न यहाँभित्रको ब्लगिङ कसैले पाँच हजार सिकाइरहेछ भने कसैले तपाईँले एक हजारमा सुरुमा सिकाउनुहोस् न जब एक्सपिरियन्स बटुल्दै जानुहुन्छ जहाँ पनि एक्सपिरियन्स नै हो होइन हुन पनि इभन तपाईँको प्रोजेक्टमा पनि त एक्सपिरियन्स नै चाहिन्छ यो कोचिङ र कन्सल्टिङमा पनि एक्सपिरियन्स चाहिन्छ नै डेफिनेट तपाईँको जब एक्सपिरियन्स बढ्दै जान्छ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चार्जेसहरू चाहिँ अलिकति बढाउँदै लान सक्नुहुन्छ होइन सो कोचिङ र कन्सल्टिङ बिजनेस तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र कमाउन सक्नुहुन्छ अर्को फोर्थमा भनेको चाहिँ एक्टिभ टु प्यासिभ इन्कम भनेको हामीले केही यस्तो अर्निङ र माइनिङ एप्सहरूको विषयमा हाम्रो जुन एसबिसी गरिराख्नु भएको साथीहरूलाई हामी सिकाउँदैछौँ कुनै यस्तो एप्सहरू छ जुन जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न मसँग एउटा मोबाइल छ यहाँ चाहिँ मैले अर्निङ र यो माइनिङ एप्सहरूको विषयमा मात्र काम गर्छु क्या आएर सो यस्तो हामीले एउटा प्रो एउटा चाहिँ यहाँभित्रै ट्रेनिङ हालिदिएका छौँ जहाँ चाहिँ उसले चाहिँ त्यो एप्स रिलेट अर्निङ र माइनिङ मात्र गरेर पनि चाहिँ पैसा कमाउन सक्छ अथवा पै भविष्यको लागि उसले चाहिँ त्यो सिस्टम डेभलप गर्न सक्छ राइट अर्निङ र माइनिङ एप्सहरूको विषयमा विभिन्न एप्सहरू छन् होइन माइनिङको छन् होइन जस्तो एफिलिएटकै युजर बेस एफिलिएट नै फेरि हुन्छ होइन युजर बेस एफिलिएटहरू जस्तो अहिले यो मैले अघि सुरुमै भने नेपालको चाहिँ बढी युजर बेस एफिलिएट हुन्छ जस्तो यो सेवा खल्तीहरूको चाहिँ होइन डोमेन होस्टिङहरूको होइन यस्तो टाइप्सको पनि सिस्टमहरू छन् सानो सानो होइन यो फोर्थ फोर्थमा पर्यो तपाईँले बनाउन सक्ने फिफ्थमा भनेको चाहिँ तपाईँले स्टार्ट टु इन्भेस्ट सिम्पल कुरा होइन हामीले सुरुमै भनेको थियौँ इन्भेस्टिङ कसरी तपाईँले यो सिकाइन्छ कि तपाईँसँग मानौ एक लाख छ त्यो एक लाखलाई कसरी दुई लाख तिन लाख पाँच लाख बनाउने तपाईँले इन्भेस्टिङसँग लेट ट्रेनिङ तपाईँले पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हाइली ग्रोथ ल्याउन सक्नुहुन्छ राइट आफ्नो यो सिस्टमबाट भनौँ न एउटा चाहिँ पैसालाई चाहिँ next level next level next लेभलमा तपाईँले वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ सो स्टार्ट टु इन्भेस्ट है सो इन्भेस्टिङ इन्भेस्टिङसँग रिलेटेड विभिन्न ट्रेनिङहरू प्रोग्रामहरू आउँछ है जसमा अहिले हामीले जस्तो यो एउटा मिसन मिलिनियरको बढी इन्भेस्टिङसँग रिलेट प्रोडक्ट प्रोग्राम हो भने तपाईँको स्टक मार्केट पनि इन्भेस्टिङसँग रिलेट प्रोग्राम हो यस्तै प्रोग्रामहरू भोलि रियल इस्टेटको आउला कमोडिटिजको आउँला होइन सो यो प्रोग्रामहरू आउँछ जहाँबाट तपाईँले बनाउन इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ सिक्सको चाहिँ म सेयर गरिनँ अहिले तपाईँलाई सिक्सको है सिक्सको किनभने सिस्टम बनिसकेको छैन अहिलेसम्म लिइराखेको सि चाहिँ फाइदा लिइराखेको चाहिँ स्ट्रिम्सहरूमध्ये यो चार पाँचवटा चाहिँ हाम्रो एसबिसी एफिलिएटहरूले चाहिँ लिइराख्नु भएको फाइदाहरू हुन् है त सर है सो अरू त त्यही नै हो सर है अलमोस्ट अब तपाईँको तपाईँको अकाउन्टहरू बनेको छ कि छैन सर केमा केमा सर यो एसबिसी साइमन जोनमा मैले चाहिँ पहिलोचोटि पहिलोचोटि म त्यसमा जाने बित्तिकै तपाईँको नाम दिएँ साइमन राई भनेर अनि मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर हालेँ अनि त्यसपछि सब्मिट गरेँ फेरि पनि सब्मिट गर्न मागिसकेपछि मैले त्यहाँ केही नबुझेको हो जस्तो लाग्यो अनि त्यसपछि गएर मैले बनाएको छैन त्यो पछाडि म बनाउन सक्छु अब मलाई अब डोर्याउनु भयो नि त अब तपाईँ एकाउन्ट बनाउनुहोस् भनेपछि अब डोर्यो नि त अब त्यसपछि मैले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब काम गर्दै जाँदाखेरि अब यो लिङ्कटिनमा जानुहोस् भनेपछि म जान सकेँ नि त त्यसैले त मैले अघि नै भनिराख्नु भएको थियो नि एउटा गुरु खोज्ने म त्यही गुरुको मामिलामा थिएँ अनि अब त्यस पछाडि गएर अब एनी अब यतिखेरसम्म बसिरहेको छु I can work until now भन्ने हो नि त अब यतिखेर मैले पैसा कमाउनु पऱ्यो यतिखेर मैले पैसा कमाउन सक्ने बाटाहरू छ कि छैन होइन त्यो कुराहरू चाहिँ खोजौँ भन्ने मलाई लाग्यो हो ओके सो यसो भए तपाईँलाई म एउटा लिङ्क पठाइदिन्छु त्यहाँबाट तपाईँलाई म सिकाइ पनि हाल्छु आफ्नो चाहिँ त्यहाँभित्रको ड्यासबोर्ड कसरी बनाउने अनि हामी छुट्छौँ है त आज अनि यो ड्यासबोर्डहरू सबै बनाइसके पछाडि कहिलेबाट हामी जोइन हुन्छौँ हामी नेक्स्ट सेसनबाट हामी अगाडि बढ्छौँ सर आज मनाउँछौँ कति बजेबाट हुन्छ ट्रेनिङ कि रेकर्डेड ट्रेनिङ हुन्छ कि के हुन्छ सर तपाईँको अलमोस्ट सुरुमा तपाईँले रेकर्डिङ ट्रेनिङ गर्ने हो होइन अनि त्यस पछाडि जब रेकर्ड अलमोस्ट सबै कुरा रेकर्डेड ट्रेनिङमा हुन्छ र तपाईँले नबुझेको कुरा टक टक टक टक नोट गर्ने अनि त्यो विषयमा हामी डिस्कस गर्छौँ हजुर नबुझेको कुरा ए ए अँ, हुन्छ अनि सर यो जुन अकाउन्ट छ नि हामीले लिङ्क गर्ने अथवा जुन गुगल एडसेन्सको कुरा भयो त्यसपछि गएर युट्युबमा राखिने हाम्रो एडको कुरा भयो फेसबुक मार्केटिङको कुरा भयो अनि ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ ती कुराहरू सिकिन्छ होइन सर सबै किन एडभान्स फेसबुक मार्केटिङ ट्रेनिङ किन त्यसैको लागि हो त युट्युब हजुर बिजनेस ट्रेनिङ के को लागि त्यसैको लागि हो सर जस्तो फेसबुक मार्केटिङ गरेर गर्ने भनेर के को गर्ने त सर अब मसँग फेसबुक त छ मैले के को मार्केटिङ गर्छु त मेरो अर्को खोज्ने हो या आफ्नै गर्ने हो के गर्ने हो त्यो प्लेटफर्म चाहिँ सर अब तपाईँले के अरे त्यहाँभित्र जस्तो फेसबुक मार्केटिङको कोर्स अब गरिसके पछाडि धेरै अप्सनहरू खुल्न सक्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन के को गर्ने कसरी गर्ने होइन त्यो चाहिँ तपाईँले सिके पछाडि चाहिँ भनौँ न त्यो थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ जस्तो मेरो केसमा भन्नुहुन्छ भने मेरो प्रोजेक्ट्सहरूको मैले गर्छु होइन अनि मेरो बिजनेसहरूको गर्छु होइन अथवा मैले अब लोकल यहाँको कतिपय लोकल बिजनेस हाउजेसहरूले पनि भन्छन् होइन अनि मैले एउटा सिस्टम कम्प्लेट्स यो सिस्टम बनाइदिन्छु कि म सिस्टम पनि दिन्छु होइन म एउटा यो सिस्टम यस्तो यो टाइपले चाहिँ मैले डिजाइन गरेको छु अनि ट्याक्कै पठाइदिन्छु अनि उनीहरूले त्यो सिस्टमभित्र चाहिँ मार्केटिङ गर्न चाहन्छ भने मलाई पैसा पठाइदिन्छन् म गरिदिन्छु होइन अब त्यो टाइपले भनौँ न म यहाँ तपाईँलाई यो यसरी हरेक प्रोजेक्ट्सको मैले सिस्टम तपाईँलाई दिन्छु भोलि सिक सिक्नुहोस् न मात्र कम्तीमा फेसबुक मार्केटिङ गर्न जाने भन्नुहोस् न म तपाईँलाई प्रोजेक्ट्सहरू त कहाँ कसरी लिने त त्यो त सिकाइहाल्छु नि तपाईँलाई टेन्सन नलिनुहोस् ग्राफिक्सको छ भिडियोको छ सोसियल मिडियाकै छ होइन भिडियो एडिटिङकै छ वेबसाइटको छ फर्स्टमा हाम्रो चाहिँ बुस्टिङको होइन यसरी मैले चाहिँ यो लोकल बिजनेस हाउसेसहरूलाई यो टाइपले चार्ज गर्छु क्या जस्तो के अरे तपाईँको चाहिँ सात दिनको गर्नेलाई पच्चिस सय पन्ध्र दिन गर्नेलाई पाँच हजार एक महिनाको गर्नेलाई एघार हजार यसरी चार्ज लिन्छु क्या सेम सिस्टम तपाईँलाई पनि म भनौँ न ह्यान्ड ओभर गर्छु जसले गर्दा सजिलो हुन्छ तपाईँलाई होइन यो सिस्टमले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मलाई स्क्रिन सेयर गर्नु न है म तपाईँलाई अकाउन्ट रेजिस्ट्रेसनकोहरू चाहिँ सिकाइहाल्छु स्क्रिन रेजिस्ट्रेसन भनेपछि मैले के शेयर गरे अहिले हजुर अब ल हजुर त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् हजुर तपाईँ हजुर मैले क्लिक गरेँ हजुर त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् आउँदैछ खोलिरहेछ हजुर यहाँ त म गएको हो हजुर यसमा म गएको छैन जस्तो लाग्यो फुल नेम हाल्नुहोस् तपाईँको इमेल आइडी हाल्नुहोस् युजर नेम पासवर्ड तपाईँले हाल्नुहोस् मैले फुल नेम हाल्ने है मैले युनिक सरनेममा राम लेखेँ इमेलमा यही इमेल राखेँ त्यसपछि फोन नम्बर राख्नु पऱ्यो है फोन नम्बरमा nine eight four three one five zero six zero five भयो त्यसपछि फुल एड्रेस एटौरा एटौरा फाइभ शान्तिनगर भयो त्यसपछि पासवर्ड कुन चाहिँ हो तपाईँले जस्तो पूर्ण एट द रेट पूर्ण वान टू थ्री राख्दा हुन्छ तपाईँले सजिलो सम्झिने जस्तो आफ्नो फेसबुककै अब कुनै छ अथवा त्यो टाइपको सम्झिने वा छ भने राख्दा हुन्छ रजिस्टर अब गर्ने रजिस्टर गर्ने हजुर अलरेडी भनेपछि तपाईँले त्यहाँ राम तपाईँले केही राख्नुहोस् होइन राम एट द रेट नराख्नुहोस् ए हुन्छ त्यसरी राख्दा पनि ठिकै होला ओके पासपोर्ट पनि राख्नु पर्यो हजुरले अघि अघि जे राख्नुहोस् त्यही राख्दा हुन्छ तपाईँले हजुर ओके खेड सेभ गरिदिँदा हुन्छ तपाईँको आफ्नै चाहिँ ऊ हो भने होइन आफ्नै डिभाइस भने क्लिक हियर टु एनदर रिको एनदर गर्नुहोस् त तपाईँले ए ओके जिमेलमा तपाईँ जिमेलमा जानुहोस् अब जिमेल खोल्नुहोस् नयाँ ब्राउजरमा होइन तपाईँ एकचोटि भेरिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने तपाईँ रियल हो कि होइन भनेर एकचोटि चाहिँ किनभने जसले पनि साइन अप गर्न सक्छ नि त होइन अनि अकाउन्ट चाहिँ रियल हो कि होइन भनेर जिमेलबाट भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले र चाहिँ तपाईँले साइन इन गर्नुहोस् अकाउन्टमा गइरहेको छु अघि अघिको कुन चाहिँ तपाईँको जिमेल होला यही हो ओके त्यो जिमेलमा क्लिक गर्नुहोस् त तपाईँले जिमेल म त कता पो गएँ त यहाँ क्लिक गर्नु भने अकाउन्टमा गएछ सायद कुन चाहिँ खोल्यो यो खोल्यो होला load basic HTML internet connection slow छ क्या त्यो take me to the latest Gmail खोलिरहेछ हजुर खोलिरहेछ ल ओके साइमन भेरिफाइड गर्नु साइमन जन हजुर भेरिफाई इमेल एड्रेस हजुर इमेल एड्रेस गर्नुस् अब नेक्स्ट टाइम गरिराख्नु पर्दैन है एकचोटि मात्र तपाईँको ए अब साइन इन गर्दा हो हजुर साइन इन गर्दा हुन्छ email email ID email ID email ID हाल्नुहोस् अनि त्यस पछाडि मुनि पासवर्ड हाल्नुहोस् अब यो तपाईँको ड्यासबोर्ड हो सर है तपाईँको सिस्टमहरू यहीँभित्र सबै आउँछ तपाईँले यहाँ अब भनौँ न सायद कुन कुन लेभलबाट तपाईँ बढ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ अहिले थोरै केही सर्टेन टाइमको लागि अब तपाईँलाई पनि भनिहाल्छु यो खासै धेरैलाई हामी सेयर गर्दैनौँ अहिले के छ भने नि डायमन्ड भर्जनबाट बढ्नेलाई चाहिँ हामीले के अप्सन दिइरहेछौँ भन्दाखेरि क्यासब्याक पोलिसी क्यासब्याक अफर पनि दिइरहेछौँ क्या भन्नुको अर्थ कसैले diamond version one lakh twenty six thousand invest गरेर यो ट्रेनिङ यो प्रोग्राम एटेन्ड गर्छ काम गर्छ भने उहाँहरूले यो ट्रेनिङ प्रोग्राम पाउनु त छँदैछ सर होइन अर्को भनेको चाहिँ एभ्री मन्थ तपाईँको चाहिँ फाइभ टु सिक्स थाउजन्ड चाहिँ ब्याक हुने तपाईँको आफ्नो जुन चाहिँ प्रोग्राममा इन्भेस्ट गरेको चाहिँ पैसा रिटर्न नभएसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ रिफन्ड गरिदिने त्यो प्रोग्राम पनि अहिले चाहिँ दिइरहेछौँ थोरैलाई एकदम थोरैलाई यो चाहिँ है तपाईँलाई पनि मैले सेयर गरिहालेँ किनभने अब <laughs> होइन यो अहिले चाहिँ टाइम छ सम सर्टेन डेजको लागि हामीले एक्सटेन्ड गरेका छौँ अनि यो गर्दा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जस्तो उसले यो बिजनेसलाई तपाईँको भनौँ न लोनै लिएर पनि त सुरु गर्न सक्यो ल पाँच छ हजार चाहिँ किस्ता राख्यो भने भनौँ न सहकारीबाटै किस्ता भयो भने पनि त बिजनेस सुरु गर्न सक्छ त्यो सिस्टम चाहिँ अहिले केही सर्टेन डेजको लागि चाहिँ हामीले राखिदिएछौँ तपाईँ पनि अब सोच्नु है कुनबाट बढ्नुहुन्छ मैले बुझेको चाहिँ जस्तो अहिले चाहिँ म सर सर म पहिला फर्स्ट सिक्छु होइन त्यस पछाडिबाट त्यस पछाडिबाट अनि म गर्न सक्छु एबल हुन्छु भन्ने कुरा भएपछि म पौडिन सक्छु भनेपछि एक लाखको कुरा त के भएर सर म दस लाखै राख्न नि सक्छु नि म कमाउन सक्ने क्षमता बनायो भने के भएर म म चाहिँ त्यसरी सोध्छु सर अब जस्तो डिपा मान्छेलाई के हुन्छ भने डिपार्टमेन्टल स्टोरमै सपिङ गर्न मन जान मन लाग्छ क्या होइन क्वालिटीकै कुराहरू लिन मन लाग्छ तैपनि व्यक्ति चाहिँ नाङ्लोको पसलबाट नै किनेर रमाइरहेको अवस्था भन्छन् <laughs> मैले सायद बुझाएँ होला त्यो भएर म अब नाङ्लोमै अब सुरुवातमा बेचौँ न त्यसपछि नाङ्लोमा पसल लागेर पनि माथि पुग्यो भने म चाहिँ त्यस्तो सोध्छु सर सबैभन्दा पहिला म सिक्छु ममा प्यासन छ म अहिले टाइम पनि छ अब केही समय पछाडि मसँग टाइम हुन्छ जस्तो लगभग कहिलेबाट लगभग बढ्ने कन्सेप्ट तपाईँले बनाइराख्नु भएको छ सर मैले पढ्ने भनेको जस्तो म त्यो भिडियोहरू त मैले हेर्न सकेँ होइन सर हजुर हेर्न सक्छु नि त मलाई स्टेप बाई स्टेप गाइडिङ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ अब जस्तो भिडियो मात्रै हेरेर के बुझिन्छ र अब तपाईँले अब तपाईँको चाहिँ यो ट्रेनिङ प्रोग्राम छ यहाँ प्रोग्राम एक्सेस भइसके पछाडि म तपाईँलाई सुरुको दिन मजाले योबाट यो यो यो यो गर्दै जानुहोस् भन्छु म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप गाइडेन्सहरू दिन्छु अनि त्यस पछाडि तपाईँले अब त्यो कम्प्लिट टक टक टक टक टक गर्दै जानुहुन्छ अनि हामी प्र्याक्टिकल पनि गर्छौँ अनि त्यही अनुसार हामी बढ्छौँ डेफिनेटली तपाईँ जतिकोले यो पसिबिलिटी सक् सक्नुहुन्छ मैले देखाएको छु तपाईँमा अब कहिले सुरु गर्नुहुन्छ कुनबाट गर्ने सो डिसिजन लिनुहोस् होइन अब हामीले भन्यो नि त अब तपाईँको एक्सन भन्छ नि होइन स्किल अब एक्सन होइन स्किल पनि अझै डेभलप गर्ने नै हो होइन एक्सन अब सुरुको सुरुको फर्स्ट एक्सन अब त्यस पछाडि डेभलप फेरि एक्सन तपाईँ दुईचोटि एक्सन लिनु यो यो यो जुन ड्यासबोर्डमा मैले देखिरहेको छु नि sir active members unpaid members total earn छ नि सर यो यो अर्न्ड आओस् भन्ने म चाहन्छु सर अब <laughs> गर्न त अब यो अर्न्डलाई अब निकाल्न सक्ने भइसकेपछि अनि हामी डायमन्डमा जाँदाखेरि मजा भयो नि त सर होइन स्टेप बाई स्टेप मजा आयो नि त त्यहाँबाट चाहिँ कमसेकम तपाईँको चिया खान सकियोस् खाजा खान सकियोस् अनि त्यसपछिबाट अनि अगाडि जान सकियोस् मैले चाहिँ त्यो सोच राखेको छु सर मैले सरबाट अपेक्षा गरेको कुरा पनि त्यही हो जुन स्ट्रगलको कुरा गर्नुभयो होइन अनि अब त्यसपछि गएर मैले कलेजमै बस्दाखेरि पनि यसो मेरो लेजर हुन्छ प्रोक्सी हुन्छ त्यहाँबाट मैले व्यक्तिलाई चाहिँ ल आउनुहोस् म यो यसरी म ट्रेनिङ गराउँछु म चाहिँ साइमन राई भन्ने मान्छेसँग सिक्या हो भनेर फेरि यो ड्यासबोर्डमा लिएर आउन सक्यो भने त्यो चाहिँ ग्रेटनेस भयो नि त सर म त्यो लेभलबाट सिक्न चाहन्छु होइन सर अनि अब त्यसमा मैले अर्निङ गर्नु पर्यो अनि त्यस पछाडि त अब छँदैछ नि सर यही ड्यासबोर्डमा पनि व्यक्ति आउन सक्छन् होइन होइन सर यो यहाँ उहाँ सरसँग सिक्नुहोस् भनेर भन्नुभयो सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ हेटौँडाबाट मनै होला सबैभन्दा फर्स्ट आई <laughs> हेटौँडाबाट मनै होला अनि म पोखरा आउँदाखेरि म सरलाई भेट्छु सर म कुनै समय आउँदाखेरि अनि अब यस्तो खालको भेट हुन्छ कि त्यो साधारण हेलो आई कफी खाने भन्दा पनि त्यो प्रोग्रेसिभ टाइप हो कि अगाडि कसरी जाने त यो कसरी जाने एफिलिएट मार्केटिङ भनेर त मैले बुझेअनुसार त त्यो त एकदमै कठिन पनि रहेछ है यो ज जसरी हामीले पसिरहेछौँ नि द्याट इज नट इजी किनभने मैले पढ्दै जाँदाखेरि एउटा कम्पनी चुज गर्नु त्यो कम्पनीलाई चाहिँ फेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यसलाई mm. जानु हामीले देखा जस्तै राम्रो मिठो सपना देखा जस्तै त्यो सजिलो र इजी पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई है सर त्यसै गरौँ अब यसमा चेन्ज आउँदै गएपछि हामी प्र्याक्टिकली त्यो कामहरू गरेर यहाँ अर्निङ देख्छौँ कि देख्दैनौँ सर देख्छौँ है डेफिनेटली देख्छौँ हामीले अनि यो ब्याङ्किङ लिङ्क चाहिँ कसरी गराउँछौँ सर त्यसलाई त्यो पनि हाम्रो कोर्स पर्छ यहाँ तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलहरू हजुर अपडेट गर्न कोर्समा हुन्छ तपाईँलाई त्यो पनि प्रब्लम हुँदैन सर ए हस् सर हस् म सरलाई अब यो मन्थको इन्डिङ इन्डिङ हुनु लाग्यो मन्थको इन्डिङ भनेको त्यही हो नि एक्टिभ इन्कम त मसको इन्डिङ कहिले होला भन्ने हुन्छ नि त <laughs> ल सर मलाई ट्रेनिङबाट अब सुरुवात गर्नुहोस् भनेपछि म थाल्छु सर सुरुमा अब नै थाल्दा बेस्ट होला किनकि मलाई एक कुरा थाहा छैन नि सर म जुम चलाउन जान्दछु तपाईँसँग गफ गर्न जाने के के कुरा लेख्न जान्दछु होला तर अरू कुराहरू त थाहा छैन नि त I don't know about this one मलाई कहिले पनि थाहा थिएन सर तर हामीले सिस्टम बनाएका छौँ कि म आफैले खुद अनुभव गरेर चाहिँ यहाँभित्रको ट्रेनिङ छ नि एकदमै बेसिकदेखि माथि छ क्या सर एकदमै बेसिकदेखि हामी माथि चढ्ने कुराहरू छ सो त्यही कारण त्यसमा चिन्ता लिनु पर्दैन तपाईँले है हुन्छ सर हस् सर हस् गुड नाइट सर म फेसबुकमा सरलाई मेसेज गरिराख्छु सरको मलाई नम्बर चाहिँ ए फेसबुकमा छोडिदिइराख्नु हुन्छ म सरलाई कन्ट्याक्ट हुन्छ सर हजुर पनि छोडिदिनु म नि छोडिदिन्छु तपाईँको है ए हजुर सर मेरो चाहिँ यसमा च्याट बक्समा छोडौँ सर हुन्छ होइन ओ के अरे फेसबुकमै छोडिदिनुहोस् मलाई सर ए हुन्छ सर त्यसो गर्दाखेरि हामी कनेक्टमा रहन्छौँ सायद अलिक पछाडि अहिले त अब हाम्रो कोर्स सिध्याउने पनि लोड छ नि सर त्यो लोड र बर्डेन अलिकति अब लगभग लगभग कमी हुँदैछ अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको म गर्न थाल्छु अब गर्दै जाँदाखेरि फुर्सद भयो भने न अनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ यही अब अपकमिङ नयाँ वर्षसँगै नयाँ सुरुवात गर्नुहुन्छ कि नयाँ वर्षसँगै नै गरौँला नभए भने अलि अगाडि अलिकति फुर्सद भयो भने त थालिहाल्छौँ जस्तो बिहिबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार यतातिर हुन्छ सर ल एकदम मैले चुज गरेको बेस त्यही ठिक हुन्छ होइन सर हुन्छ अब तपाईँले अब म अब भनौँ न मैले त भनिहालेँ अब त्यो चाहिँ अब क्यासब्याक पोलिसी दिनुहुन्छ भने त्यो गर्दा पनि हुन्छ राइट होइन अब त्यहाँ चाहिँ अब धेरै नै कुराहरू चाहिँ छ होइन के अरे इन्क्लुडेड ठिक छ त्यहीँबाट गर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि अलवेज चोइस र डिसिजन भनेको तपाईँ हरेक मान्छेको आफ्नो हुन्छ होइन सो सो त्यो कारणले गर्दा तपाईँले जे ठिक लाग्छ त्यहीँबाट सुरु गर्नुहोस् म गाइड जे जे मैले सक्छु र तपाईँलाई दिन सक्ने भनेको म दिन्छु तपाईँ है अब त्यसरी अगाडि बढ्नुहोस् न सर तर यो यो जस्तो यो अस्ति नै मैले स्कामको कुरा गरेँ नि सर जस्तो के अरे घर बस्नुहोस् पच्चिस हजार कमाउनुहोस् <laughs> मन्थली त्यस पछाडि गएर कहाँ लाँदो रहेछ भने मि यो वेबसाइटतिर लाँदो रहेछ क्या अनि त्यसमा चाहिँ कुरेर बस्यो अनि एउटा क्याप्चा आउँछ त्यो पनि रङ हुन्छ <laughs> अर्को क्याप्चा आउँछ त्यो पनि रङ हुन्छ लास्टमा गएर यो फेलियर भन्दो रहेछ त्यतातिर त पुग्दैन नि त्यतातिर त्यो त्यस्तो गरेर कामै छैन सर त्यस्तोतिर हुँदैन भनेर मैले छोडिदिइसकेँ अब त्यतातिर सब हुन्छ नि बाटो ब्लक बन्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूसँग भेट भयो सर मलाई खुसी लाग्यो तपाईँ जस्तो एउटा कनेक्ट हुन्छ नि तपाईँको यति लामो समय हाम्रो कुरा भयो एकदमै पोजिटिभ भाइब्स मलाई चाहिँ कनेक्ट भएको फिल भयो है सो किप यसरी नै त्यो आफ्नो इनर्जी ऊर्जाहरू राखिराख्नुहोस् बर्करा राख्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् है सो हामी सर ए हस् सर हस् good night sir good night sir good night सरको मलाई नम्बर दिइदिनु